Je sais qu'il y a aussi des professionnels, j'espère, hein, probablement, qui ont envie euh, de jeter un œil dans le mécanisme mental d'un autre professionnel, euh, que c'est moi. Et donc, j'espère que ça puisse euh, aider euh, ces partages. et il y a probablement aussi des curieux. Vous êtes les bienvenus si vous êtes là parce que vous avez aimé euh, quelqu'un de mes personnages comme euh, Skydoll le Witch euh, ou Fourmille, etc., et Yuri, euh, et vous êtes juste curieux de voir dans ma tête et d'entendre un peu des, des, coulisses de la création des, des, de ces œuvres que vous avez aimées. Bienvenue on va parler beaucoup de ça. Je vais parler, passer à travers mes personnages, évidemment, pour expliquer comment je travaille, comment j'y suis arrivé à tout ça. Mais commençons avec de la visualisation. Hein on a tous été enfermés longtemps, on s'est tous mis à refaire du yoga euh, comme on n'avait jamais fait avant. Et donc, euh, je vais replonger dans les visualisations. Je veux que vous imaginez pendant un seconde d'arriver à mettre sur papier tout ce que vous avez dans la tête. Vous savez, quand on a envie, non, on a une idée, une image, une sensation, et enfin arriver à la coucher sous le papier. Imaginez d'arriver à exprimer surtout ce qui vous brûle dedans, parce que le dessin, c'est pas juste qu'on a envie de créer quelque chose de joli euh, sur papier, vous le savez bien, ça, naît d'une nécessité plus profonde, d'une envie de sortir quelque chose de, de là-dedans qu'on n'arrive pas à sortir avec les mots, qu'on n'arrive pas à communiquer euh, aux autres êtres humains différemment. Et imaginez aussi d'arriver à le faire avec un style qui soit personnel, qui soit le vôtre, qui soit reconnaissable, de pouvoir vous-même, c'est la chose la plus importante, vous reconnaître dans votre style. Et aussi, enfin, la technique pour faire tout ça, qu'elle soit votre allié et pas votre ennemi. On va parler de ça, c'est pour ça que je suis là, parce que je sais que les côtés techniques du travail, des créations, est vu comme un obstacle insurmontable parce que c'est une énormité des petits détails. Euh, tout le monde vous dit qu'il faut s'exercer toute la vie et que ça s'arrête jamais. Je ne peux pas vous dire l'inverse, mais j'essaierai de, de partager avec vous un point de vue euh, pour les rendre euh, un plaisir et pas, et pas une angoisse, une frustration, un corvée, euh, etc. Pour moi, c'est vraiment fondamental. La création doit être du plaisir. Ok, on est des artistes, on a vendu, euh, nous avons vendu cette idée qu'on est né pour souffrir. C'est comme si on devait payer euh, un prix euh, pour le fait de vouloir être artiste. Déjà d'une, on l'a pas choisi en général. quand on est né avec ces nécessités de s'exprimer autrement que, dans le social, qu'avec les mots et le contact à travers nos mains et notre tête, c'est pas vraiment un choix. Quoi. On est né comme ça, on doit le faire pour pas imploser. Du coup, on se nourrit de ces visions d'artistes maudits qui, oui, ok, t'es artiste, mais tu dois souffrir, tu dois mourir, tu dois chaque jour euh, euh, souffrir un peu plus. Ben, moi, je suis pas du tout d'accord. J'ai jamais partagé ça. Je me suis battu contre ça. Tout le temps, c'est important d'assumer que c'est pas vrai parce que autrement on a tendance aussi à accepter des contrats foireux parce que j'ai on est artiste donc pour nous l'argent c'est pas, pas important non c'est pas vrai on a le droit d'être heureux on a le droit de créer avec euh, du plaisir et surtout si on veut communiquer du plaisir aux autres êtres humains, si on veut communiquer quelque chose de, bien, répandre une lumière, il faut que nous, on soit les premiers à briller, à se sentir bien euh, quand on le fait. Voilà. Comme ça, c'est dit. Et s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin parce que à la fin, je vous présenterai mon nouveau projet. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis désormais presque trois ans. Donc c'est assez long, ça a été une gestation très très longue, ça a été une énorme nouveauté pour moi et c'est complètement dédié à vous, à cette idée de partage, à l'envie euh, de sortir de ma bulle des créateurs et d'aider enfin, euh, aider ceux qui ont envie de, de créer aussi. Et je vous jure, c'est complètement égoïstique de ma part. Je me rends compte que euh, j'ai besoin de nouvelles générations d'artistes qui, qui créent des œuvres euh, qui, qui, m'intéressent, qui me fassent rêver, euh, euh, pleurer, rire. Je veux vraiment aider des artistes à mettre sur papier ou à l'écran leurs histoires, leurs tripes, et je veux les voir, je peux en profiter. Donc, à la fin, je vous parlerai de ça. surtout démonter vos peurs, vos craintes, vos blocages euh, par rapport euh, à la création et à la technique. Une fois que ça se fait, euh, dessiner, ça se fait. Donc voilà, alors je ne peux pas vous raconter tout ça sans passer obligatoirement à travers ma biographie, <laughs> je suis désolé, alors que j'essaie de la faire un peu drôle et, un, peu, et un peu sympa. Et si vous êtes là, probablement vous connaissez déjà un peu euh, ce que j'ai fait. S'il y a quelqu'un de vous qui est tombé là par hasard, par curiosité, euh, encore mieux, vous allez découvrir. Je vais vous parler un petit peu de, mes créations. Vous connaissez probablement euh, Echo, Skydoll ou Monster Allergy ou euh, Monster Allergy. C'est-à-dire, c'est les séries, certaines des séries que j'ai produites pour le marché franco-belge dans ces derniers 20 ans et qui ont eu euh, un très joli succès. Monster Allergy est né en Italie, en réalité, et en Allemagne et en France, et il est passé sur Netflix, donc on l'a vu à l'écran. Skydoll on a parlé pas mal euh, au début des années 2000 et encore maintenant, euh, ça, ça, tourne dans droite à gauche. Echo est plus grand public, il est super vivant, on prépare le tome 10 avec Christophe Arleston et Noël Breton, on a un super team, donc en librairie, Echo c'est toujours présent, impossible de le louper. Mais il y a plein de gens qui savent pas que ma carrière a démarré bien avant euh, que je rentre dans le marché franco-belge. En réalité, j'ai commencé à travailler à 18 ans et j'ai travaillé donc au moins 10-12 ans sur le marché italien et européen avant. Mais avant encore, c'était quoi C'était surtout l'histoire du, euh, gamin qui s'invente <laughs> des personnages pour avoir des, des copains. Euh, peut-être que certains de vous partagent euh, la même euh, tristissime histoire, c'est-à-dire j'étais un gamin vraiment socialement incapable, ultra timide, et j'ai commencé à rentrer dans le monde des personnages des fictions pour, pour avoir des copains, pour rêver à travers d'eux, pour vivre des aventures à travers de mes personnages. Et après, comme plein de gens, à force d'en gober, j'ai commencé à créer mes propres personnages à main Ma mère m'a envoyé ce <laughs> dessin. C'est un de mes premiers euh, personnages, un euh, premier dessin complètement fini, même avec la couleur. C'est super flippant. Je m'en souvenais pas du tout. Les clowns euh, alcoolo psychopathe avec sa chaise électrique. Très bien. Et j'ai découvert aussi, j'avais complètement oublié, que déjà tout petit, j'avais un penchant pour les personnages féminins forts. Voilà, ma mère m'a envoyé ça et <laughs> il faut dire que je continue à aimer ces, ces gens les filles encore aujourd'hui. Ça, c'est pour dire, les personnages ont toujours été mon moyen d'expression. Et c'est important, euh, je le dis tout le temps, il faut surtout pas sous-estimer l'importance euh, d'un personnage parce que euh, pour quelqu'un c'est juste une petite distraction mais pour plein d'autres gens c'est quelque chose de vraiment important c'est une vraie compagnie c'est des vrais copains c'est quelque chose à travers laquelle ils arrivent vraiment à, à euh, épaiser leur âme euh, souffrante. Tu sais que c'est le PDF de la fois précédente <laughs> C'est vrai Oui, du coup, on va avoir un problème vers la fin. Et euh, ça me paraît une évidence que, regardez, j'étais pratiquement né pour travailler pour la Walt Disney Company. En Italie, c'était un, un, gros rêve c'était super important sur le marché italien. Euh, la, la Walt Disney Company, la BD Disney occupait la presque totalité du marché. Donc, euh, euh, c'était un peu comme rêver de travailler à Hollywood. Et je me suis présenté très très jeune, seulement 16-17 ans, j'ai commencé à harceler mes auteurs préférés avec mes planches des BD et je suis arrivé à décrocher un premier contrat à 18 ans. Ça a été vraiment une espèce de miracle. J'ai pratiquement euh, réaliser mon rêve ultime mm, tout de suite, euh, déjà à peine euh, majeur. Sauf que, comme tous les rêves, de l'extérieur, ça ressemble à ça, c'est plein des, des, petites lumières, et ça fait rêver. Vu de l'intérieur, ça ressemble <laughs> un peu plus à ça. Quand tu es dedans, surtout quand tu es très jeune et que tu pas prêt psychologiquement, parfois ça risque d'être un, un, petit choc. Ça a été sûrement une expérience euh, énorme parce que j'ai travaillé à tous les niveaux euh, pour la publicité, storyboard, euh, direction des courts-métrages, beaucoup des planches de BD avec les personnages de mon enfance, donc Donald Duck et Mickey. Mais ça ne pouvait pas apaiser ces besoins que j'avais de créer des personnages à moi, de m'exprimer à travers de, mes propres créatures et pas à travers les, personnages de, de quelqu'un d'autre on m'a toujours demandé euh, comment tu fais pour travailler chez Disney, avec toutes ces censures, toutes ces limites. Et eh ben, j'ai découvert très jeune, et j'ai eu la chance de découvrir très jeune, que euh, les limites sont euh, une, gymnastique fantastique pour la créativité. C'est exactement dans la plus étroite est la cage, les plus les neurones euh, bouge rapidement et la créativité trouve des sorties pour se, manifester euh, alors que ça paraît impossible. Et à propos de ça, euh, je voudrais déjà vous donner quelques conseils professionnels si vous voulez bien, que j'ai eu la chance de passer à, travers ça. créer ses propres limites, c'est, comme j'ai dit, une gymnastique fantastique pour avancer énormément. Par exemple, s'imposer une deadline quand tu travailles en euh, tel impôt, c'est génial. Mais quand euh, on cherche du travail, on est dans une impasse, on n'a pas vraiment un contrat, etc., comment faire et bon, on peut s'imposer des deadlines avec plein de façons euh, très créatives. Une, par exemple, c'est de s'inscrire à tous les concours possibles et imaginables. Il y a plein partout. Il y a un très bon artiste espagnol qui s'appelle Belén Ortega. Pendant les premières années de sa carrière, elle a participé à 40 millions de concours. Elle a voyez, et qu'elle gagnait un peu, on les le concours euh, jusqu'à jusqu'à dernier moment. Mais ça lui a servi comme euh, un entraînement. Et arrivé euh, quelques années plus tard, être vraiment prête pour se lancer dans la carrière de ses rêves, et maintenant elle est lancée dans la stratosphère, elle est super forte. Ou alors promettre des cadeaux à ses proches. Ça aussi, c'est quelque chose que parfois je fais moi aussi. Je le fais aussi avec l'école de mon fils. Je promets des vidéos, des dessins. je fais une fresque une fois dans une école, ou alors euh, vous pouvez promettre euh, à un copain qui fait, fête son anniversaire, euh, je te fais l'invitation pour ta fête. ça, vous avez la deadline et vous êtes obligé. La technique, c'est de promettre avant de réfléchir. Si on réfléchit trop, après, on ne fait plus rien. Il faut se lancer. Oui, c'est moi. Levez la main. Je m'occupe tranquille. Et après, c'est la merde, il faut le faire. Et donc, ça y est, deadline. Ou encore, monter des petits boulots. C'est un peu la même chose. Si vous avez un copain qui a un bar euh, oui, je te fais la carte, le menu, euh, tranquille, je te le dessine. Je ne sais pas le faire, tant pis, désormais, je lui ai promis, euh, il va ouvrir le bar, je suis obligé de le faire. Comme ça, vous êtes obligé d'apprendre même de nouveaux programmes, de nouveaux logiciels, une nouvelle façon de, de travailler. Tout est utile, tout revient à certains moments dans la carrière. Et de poster régulièrement, c'est une grande chance qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut entrer dedans, créer un compte et hum, s'imposer d'être régulier dans, ce qu'on montre au monde. C'est comme ça qu'on crée les followers, c'est comme ça euh, qu'on s'est meilleur et on s'engage euh, à, à, le faire, comme on veut un Patreon, hein, c'est un engagement et après euh, tout reste dedans et c'est vraiment très très bien pour apprendre plein de choses. On apprend aussi plein de choses qu'on ne veut pas faire, ça aussi c'est important. Apprendre ce qu'on aime et après, ce ne se connaît pas. Ok, je le fait une fois, <laughs> jamais plus. À partir de là, tu refuses. Bon, et retournant à ma envie de créer des personnages personnels, j'ai eu la grande occasion, à un moment, Elisabeth Agnon cherchait un artiste assez fou pour créer des nouveaux personnages euh, Disney qui soient pas ni des souris, ni des canards, quelque chose de complètement nouveau pour un public féminin. Ça paraît euh, une évidence aujourd'hui, c'était une folie euh, dans les années 90. Et elle tombe sur Barbara Canepa, qui était illustratrice, qui, euh, qui me tire dedans sur ces idées complètement en barge. Et les deux, on commence à développer un concept sur l'idée d'Elisabetta, qui a été Lewitch, que vous connaissez peut-être, euh, j'imagine, pas mal des, des, des, des, filles que vous êtes là ce soir, je crois que vous connaissez bien les witches. Et bon, c'est né comme ça. À l'époque, c'était vraiment euh, un énorme défi. Et ça a été la première occasion pour moi de vraiment construire des personnages personnels avec un style euh, personnel créé exprès, avec plein de détails autobiographiques. Il y a un peu de l'autobiographie d'Elisabetta, il y a un peu, de la vie de Barbara, il y a beaucoup euh, de, la mienne dans certains personnages plus que d'autres. C'était vraiment un, exercice des euh, d'auteur exceptionnel. Et voilà la couverture, la première couverture qui a fait le tour du monde, 120 pays dans le monde, ça a été un truc plus de 100 millions de copies. Hein. Je préfère ne pas y réfléchir au fait, parce que là, quand je parle d'expectative et des euh, réalités après, euh, c'est là, au fait, il y a eu une petite rupture, parce que l'expectative euh, par rapport à Walt Disney Company, justement, c'était ça, c'était le monde magique et féerique. Et la réalité, ça a été plutôt ça, c'est un peu plus froid, c'est le palais de justice des Milan. <laughs> c'est terminé un peu comme ça un peu mal, mais, euh, mais c'est pas grave. Hein, ça, c'est c'est le passé. Ça, ça m'a ça, ça été très utile, ça aussi, pour apprendre à choisir un avocat, à lire un contrat, pas signer n'importe quoi. Et, et, surtout, ça a été euh, le coup des pieds qui m'a permis de me dire, oui, là, j'ai compris, je ne peux plus rester ici. Désolé, c'était une période de ma vie très, très intéressante, mais là, j'étais vraiment et c'était une nécessité pour moi de me lancer dans des œuvres d'auteurs euh, et plus revenir en arrière. C'est pour ça que je me suis retourné vers la France. Quel pays mieux que la France pour parler des droits d'auteur Ils ont été inventés en France, apparemment. Donc euh, voilà, ma première euh, idée, ça a été aller marcher franco-belge. Et mon premier projet, c'était donc Skydoll. Avec Barbara Canepa, on a préparé c'est un projet que, selon moi, était euh, plus franco-belge qui euh, Moi, je le regardais, je me disais, c'est parfait, on y va. Et premier éditeur, c'est signé. Et bon, la réponse du premier éditeur a été un ah non très, très grand. On l'a représenté une deuxième fois avec des modifs. La réponse était encore un ah non encore plus grand. la troisième présentation, ça a été un renoncé. On m'a dit clairement, oh non, mais tu n'y arriveras pas, laisse tomber. <laughs> J'ai dit, bah, ok. À ces moments-là, je pensais effectivement d'aller ailleurs. Quand je suis allé jusqu'à San Diego pour le présenter à des éditeurs américains. Ça, c'est l'expectative par rapport à San Diego. La réalité est un peu plus euh, comme ça. <laughs> Je n'ai pas adoré, adoré. Hein. Mais, mais c'était drôle. Mais très, très loin de, de, ma culture, de ce que je voulais faire. J'ai eu un super contact avec le créateur des Tortues Ninja, qui est éditeur, Kevin Eastman, qui publie euh, Heavy Metal, voilà, il publie des œuvres comme ça. C'est des œuvres très très belles, mais très très euh, euh, poussées, euh, très steampunk et très très sexe. Et le mec m'a dit c'est génial Skydog, je le veux, mais il faut augmenter à mort le sexe et enlever la religion, etc. Et je suis rentré avec un contrat, j'ai réfléchi et je me suis dit mais là j'ai choisi en fait de faire une nouvelle carrière où je m'exprime. Je ne peux pas accepter à nouveau c'est compromis, quoi. Je peux pas dénaturer complètement mon message, etc. J'avais un contre, mais je voulais pas faire ça. Du coup, j'ai renoncé au contrat américain pour retourner en France. <laughs> Je me suis dit, c'est vraiment là que je dois y aller. Avec une nouvelle technique, j'ai convaincu une copine qui parlait français. Moi, je parlais pas un français. Elle parlait français parfaitement à faire semblant d'être mon agente. Donc, avec un ordi, avec Skydog dedans, je l'ai embarqué sur une voiture elle a pris rendez-vous pour nous avec toutes les maisons d'édition de France et on, a, est parti pour un tour des France en voiture. Et le résultat a été un non par-ci, un autre non par-là, un autre par-là. On avait une semaine, hein, donc on a fait un grand tour, encore un non, non, non. Tout le monde nous disait non, mais c'est très joli. Hein. Mais, mais non, parce que c'est pas français, désolé, non. Donc un peu, euh, un petit peu démotivé. On avait un dernier éditeur à voir c'était à Toulon, donc c'était le plus près de ma ville natale euh, d'où euh, on était euh, parti. Et les dernier éditeurs nous dit oui. Cinq minutes, contrat sur la table, et c'est signé, et c'est parti pour ma aventure dans le marché franco-belge. J'ai découvert après que Mourad Boujelal, l'éditeur euh, à l'époque des Soleils, mettait un contrat sur la table à n'importe qui. <laughs> Mais c'était bien. C'était, euh, je ne serais jamais arrivé jusqu'à là si n'avais pas fait tous les tours euh, et, euh, et si j'avais pas pris tous les noms des autres parce que vraiment, pour moi, Soleil, c'était le, dernier, euh, le dernier choix. Parce qu'à l'époque, je n'aimais pas trop le catalogue. Et à l'heure, une fois que je suis rentré, j'ai découvert que c'est un monde fantastique. Je travaille encore avec eux avec un énorme plaisir. Ils sont super pro. Le catalogue est devenu magnifique entre-temps, etc. Et donc, euh, tout ça pour vous dire pourquoi je vous ai ennuyé à mort avec ma biographie. Pour vous dire que c'est vraiment euh, facile pour personne. J'ai gagné un bavé, comment dire, euh, énormément ça, ça a toujours été monté. Les problèmes, si tu veux faire quelque chose de personnel, si tu veux te remettre en jeu, tu veux t'améliorer, c'est curieux, c'est, euh, il faut chaque fois redémarrer à zéro. Et chaque fois, c'est la même, euh, la même difficulté. Euh, j'ai dû apprendre de nouvelles langues. J'ai dû voyager. je dois investir tous les sous que j'avais à côté pour acheter des billets d'avion, euh, faire des choses comme ça. Et, euh, et quand même, ça paye hein, au final. C'est dur, c'est aventureux, mais temps c'est excitant. Hein. Jamais je le fais en disant oh, putain, je dois aller à San Diego. Mais non, c'est super excitant d'aller présenter un projet aux États-Unis avec trois mots d'anglais. Donc, bon, franchement, je vous conseille de ne pas vous concentrer sur la difficulté, vous concentrer sur le défi. Quoi. Le défi, ça doit être euh, excitant. Ça ne doit pas être euh, oh, c'est fatigant. Non, non, non, c'est génial et, ça paye. La motivation, ça paye euh, énormément. On est en multitude à vouloir faire euh, le même travail. Euh, les éditeurs sont pas prêts à publier tous les mondes, mais la motivation fait vraiment la différence quand on reçoit plusieurs projets et l'auteur qui est le plus motivé, le plus enthousiaste, qui a fait le parcours le plus long, le plus absurde pour arriver à présenter son projet, passera devant. Ça, c'est vraiment scientifique. Et en plus, est-ce que vous avez le choix Quand je disais au début, parfois, tu es né comme ça, tu n'as pas vraiment le choix de dire non, j'y renonce, j'ai fait autre chose, ou non. Euh. Chez Disney, parfois, il y avait un éditeur qui était un peu méchant, mais il disait, ouais, il faut que tu apprennes à baisser euh, les oreilles. Moi, j'ai dit, bah non, quoi. Euh, physiquement, quoi. Ils sont pas flexibles. <laughs> ça descend pas. Il n'y a rien à faire. Le plus tu me le dis, les plus euh, c'est trouver en corne. Et, parfois, tu es comme ça, il n'y a rien à faire. Il faut être soi-même, il faut suivre ça euh, si on veut faire une vie qui soit vraiment satisfaisante, si on veut être nous-mêmes, et c'est à réaliser. Parfois, on a ces choses qui nous brûlent dedans, on a besoin, nécessité vraiment de la communiquer et on doit y arriver. Donc, euh, courage, allez-y, comme je vous ai dit, ce n'est pas une ligne toute droite, mais ça vaut vraiment la peine. C'est pour ça que je vous parle, parce que je voudrais vraiment que vous pouviez vous poussiez à, euh, euh, vivre les mêmes, les mêmes émotions euh, de voir votre bouquin publié, de rencontrer votre public. Et une autre petite chose, euh, avez-vous remarqué que les gens sont plus réceptifs quand c'est ton personnage qui parle et pas toi C'est-à-dire, c'est un problème, et tu me parles même à ton meilleur copain, le mec te dit ah oui oui ah, c'est dur en, même temps il est en train d'écrire un message c'est ton meilleur copain. Si ton problème, tu le fais raconter à ton personnage à travers une aventure, etc., les gens entreront en empathie et du coup, ils sont hyper attentifs et du coup, ils réfléchiront ils sont pris dedans, et disent Ah ouais, t'as raison. Ah, même une idée politique, hein, si on arrive à. Moi, j'ai parlé des religions à travers Skydos, c'est-à-dire si tu descends dans la rue et tu parles de religion, les gens te rejettent. Si tu crées un univers et tu parles des manipulations médiatiques, religieuses à travers une aventure, à travers un personnage euh, attachant, les gens, du coup, euh, se mais c'est, en fait, c'est pas faux. Et parce que, en fait, tu es arrivé à lui faire passer l'idée euh, de façon différente que lui jeter à la figure euh, violemment. Donc ça, c'est vraiment un énorme, en euh, espagnol, on dit une ventaja, une opportunité qui nous donne euh, les personnages qu'on peut inventer. Ah ben, moi, voilà, dans ma nouvelle carrière, hein, dans ma deuxième vie, moi, en un dédicace. Dedans, derrière, il y a une vente flash de literie Devant, j'ai des livres qui ne sont pas à moi et des touristes qui n'ont rien à foutre, qui s'achètent du miel. <laughs> En réalité, là, je suis super heureux parce que je suis en Bretagne, j'adore la Bretagne. Et donc, je m'amuse à dédicacer euh, dans mon petit village euh, breton. Mais surtout, je vous montre ces photos parce que si je suis là ce soir, c'est parce qu'en dédicace, il y a quelque chose de merveilleux qui, enfin, s'est produit. Plus que créer mes personnages, plus qu'avoir la joie d'avoir mes bouquins avec mon nom en couverture chez moi, il y a ça qui, qui est arrivé j'ai commencé à rencontrer le public. Chez Disney, euh, ça ne se passait pas, ça n'arrivait pas. On dessinait, on dessinait, on faisait plein de projets, mais il n'y avait pas les dédicaces, il n'y avait pas les rencontres avec le public. Et pour moi, c'était une nouveauté, les séances de dédicaces, de pouvoir parler avec des gens qui ont lu ton bouquin et qui viennent là, qui ont quelques minutes pour discuter avec toi. Et j'ai euh, rencontré plein de, plein de gens qui m'ont dit des choses magnifiques. Il y a aussi les réseaux sociaux plus tard pour recevoir qui ont des messages. Et vous pouvez les lire tu as rendu notre enfance magique, quelqu'un m'a dit. J'ai grandi en rêvant qu'un jour, euh, j'ai dessiné euh, des, aventures, moi aussi. Il y a quelqu'un qui m'a dit merci d'avoir rendu en enfance très dure, parce qu'on m'a parlé des, comme ça, d'un deuil en famille, etc. Et grâce, apparemment, à mes personnages, on parlait des witches, hein, ces cas-là, grâce à ces personnages-là, ces filles arrivaient à surmonter euh, une période vraiment très dure de son enfance et Maintenant, je l'ai rencontré, euh, jeune femme en dédicace, elle m'a remercié d'avoir fait ça. Alors moi, pendant de longues années, j'ai regretté avoir créé les Witch. <clears throat> Ça, c'est, je peux le dire, parce qu'à la fin, ça s'est un peu mal passé, comme je vous ai dit. Et euh, c'était, c'était un peu dur de se battre contre une multinationale. Et on s'est pris un peu du mobbing, des insultes, plein de choses vraiment pas sympas quand es artiste, tu fais les choses avec le cœur. Et te traite comme ça. Et du coup, je m'étais dit, bon, tant pis, j'assume, j'étais con. Euh, il y avait une règle chez Disney, c'était qu'il faut bâcler euh, vite fait, et donnant ton 10%, prends les pognons et c'est barré. Et elle te rappelle, tu fait la même chose, et tu, prends les sous et c'est fait. Et pour Witch, on avait décidé que non. Peu en fois, on voulait faire vraiment quelque chose avec le cœur, avec les tripes. Comme je vous ai dit, il y avait plein d'éléments autobiographiques. Mm. Et quand tout est fini, euh, je me suis dit, mais j'aurais jamais euh, parce que maintenant, chaque fois que je vois les Will, comme elle s'habille, c'était Will, elle s'habillait comme moi <laughs> au début, dans comme moi à son âge, elle avait un peu la physionomie d'une copine à moi à l'époque. Euh, euh, Heather Field est inspiré beaucoup de ma ville natale. Et aussi, chaque fois que je vois ça, maintenant, ça, ça, ça, me fait mal, quoi. J'aurais pas dû, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Et face à ces messages, face à ces rencontres que j'ai eues en dédicace, j'ai compris que non, que j'ai bien fait que ce n'est jamais une erreur de donner le plus possible de soi, parce que c'est grâce à ça que toutes ces énergies qu'on a mis dedans euh, est passé est arrivé à ces jeunes publics. C'était des, jeunes, des, gamines, quoi. C'est fantastique parce que les publics jeunesse, c'est super difficile. Euh, tu et peux pas la, la, avec des, beaux dessins, Il faut vraiment plus, il faut vraiment du cœur, des tripes, de l'émotion. Et ça, c'était, c'est passé vraiment il y a, où, euh, je vous ai dit, des millions et des millions de jeunes filles dans toute la planète, jusqu'au Japon, un peu partout, qui sont train en empathie avec ces personnages, qui ont vécu leurs aventures, qui ont grandi avec. Ça a été une expérience, c'était vraiment magnifique. Du coup, là, ça, a été trop beau parce que je me suis dit, euh, non, c'était le bon choix. Il faut vraiment toujours le faire. Et en plus, c'est plus que ça. C'est que si on veut qu'un personnage marche, c'est on veut qu'un projet marche. Il n'y a qu'une seule technique, un seul secret, c'est de le faire comme ça. De chercher un sujet vraiment important à mettre dedans et de pas vraiment avec une grande partie de nous dedans, de notre enfance, de nos amis et de notre famille, et de, les, tout ça et de donner de soi et de soi. En même temps, on ne reste jamais sans. Hein on peut euh, s'arracher des bouts euh, des corps, le mettre dedans, euh, le publier, il y a toujours un, autre qui pousse. Donc, il il faut jamais, jamais, jamais hésiter. C'est vraiment, je dis pas la clé de succès parce qu'il n'y a pas. Mais c'est une très belle clé pour arriver à, à, créer un contact avec votre public. Donc, si quelqu'un de ces jeunes filles sont là présent ce soir, merci infiniment pour avoir lu les aventures pour avoir, pour m'avoir permis de vous accompagner un, petit peu. Tu as beaucoup de messages très élus. Ah oui On me dit que j'ai des messages émus. On va tous pleurer. <laughs> c'est trop beau ces moments. Oui, tu as changé ma vie. Oui, tu as changé ma vie, euh, mon Dieu. Mais oui, non, mais je ne les prends pas cyniquement, je vous jure, il y a plein d'auteurs qui font ça, je veux, tout ça. Non, non, je vous jure, je, je, je vous ai rencontré. Euh, et, euh, et parfois, je m'amuse à lancer sur Instagram des images un peu euh, mélancoliques. Euh, j'ai des gens qui m'écrivent je pleure, je pleure, je pleure, et moi j'ai les larmes moi aussi parce que c'est parce que c'est beau quoi. Maintenant je suis papa d'une gamine qui a cet âge-là, qui a 10, 11 ans, et donc je vois, je vois la fragilité, je vois l'importance de, de, tout ça. Comme je vous dis, l'importance de créer quelque chose, de créer des personnages, des fictions, c'est vraiment beaucoup plus important de ce qu'on croit. Il faut, c'est l'assumer, il faut prendre conscience du pouvoir de ce qu'on peut créer, de ce que vous pouvez créer, vous, hein, parce qu'il euh, n'y a aucune différence euh, euh, entre vous et moi ou tous les autres artistes, tous les êtres humains avec des, bouts de cœur à jeter dans nos personnages. Bref, Ensuite, de ces rencontres, je, suis, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose pour, pour ça. Parce que plein de, de ces ex-jeunes publics, venez chez moi pour me dire maintenant je suis dans des écoles de je voudrais être auteur, je voudrais faire l'animation, etc. Mais c'est compliqué, il y a plein de choses que je comprends pas, les écoles sont pas top, euh, on nous laisse un peu euh, au milieu de du néant. Comment je peux faire Et en dédicace, c'est difficile de donner des conseils là en trois minutes avec la queue derrière. Du coup, j'ai commencé à faire des masterclass en live et à donner euh, un formulaire à remplir pendant la masterclass qui demandait justement euh, un peu sur euh, où tes blocage où tu te vois dans 5 ans, euh, si tu n'arrives pas à réaliser ton rêve, c'est quoi ton plan B. Je voulais un peu savoir effectivement que quand tu quand, quand as un peu arrivé, entre guillemets, quand tu es professionnel, as, on a tendance à oublier ce qui s'est passé dans notre tête quand on avait 18 ans et, tout était difficile et tout paraissait compliqué. Du coup, voilà, là, il y a une image de ces centaines de formulaires que j'ai donnés. Et de ces formulaires, j'ai extrait euh, un peu la, le, noyau. Donc, j'ai essayé de voir c'est quoi les problèmes récurrents à travers toutes ces centaines des, des formulaires que j'ai donnés à droite à gauche. Et je vais vous en parler un par un et je vais essayer de vous donner une idée des solutions euh, selon moi qui je suis maintenant de l'autre côté de la barrière. Premier problème, je ne peux pas mettre sur le papier ce que j'ai en tête. Ça frustre plein de gens de se créer une image très précise, Prends les crayons, attaquez sur le papier et euh, ça n'a rien à voir. Pourquoi la pose là est claire et, et, ce papier c'est complètement différent Eh bien, parce que ce qu'on a en tête en général, ça ressemble à peu près à ça. On a l'impression que c'est clair, mais c'est pas clair du tout. C'est comme les rêves, c'est une sensation, mais c'est pas une image. Et donc, euh, c'est coucher sur le papier quelque chose comme ça, c'est vraiment, vous savez quoi, impossible. Alors, c'est quoi la solution Il n'y a pas, parce que c'est impossible de rester là, imaginer quelque chose, le détailler, c'est fini dans ma tête, ok, j'attaque ce papier, bam, impossible. Il n'y a aucun niveau euh, humain pour faire euh, quelque chose comme ça. Mais il y a des solutions pour <laughs> éviter de tomber dans ces sortes de frustrations euh, horribles. Par exemple, a de, de penser trop, quoi. arrêter d'imaginer trop l'illustration. L'erreur, en fait, en général, c'est qu'on la précise trop dans notre tête. On, on, se la tourne là, on l'adore et tout, et quand on arrive au moment de dessiner, on fait les trop précises, et comme je vous ai dit, comme c'est impossible de la reproduire, Bon, frustration, échec, euh, sensation d'être nul, euh, tout ce qu'on connaît bien, euh, qu'il faut toujours essayer d'éviter. Avant de réfléchir, de définir votre image dans votre tête, concentrez-vous plutôt, pas sur l'image, mais sur le message. Qu'est-ce que je veux dire avec cette image. C'est ça la chose importante. C'est pas le dessin, c'est le message derrière. Donc, pensez exactement, c'est quoi l'histoire derrière l'image. Et ça, c'est euh, un copain illustrateur qui m'a dit ça, qu'il faut euh, réfléchir à l'histoire derrière l'image et pas à l'image. C'est une très bonne clé pour euh, travailler. Pensez composition plutôt. Si vous voulez imaginer quelque chose, n'imaginez pas les détails anatomiques et les couleurs. Pensez à la composition. Je vais la mettre en diagonale. Je vais mettre la tête à droite, les corps qui descendent à gauche en diagonale. Ou quelqu'un d'appuyer, créer une masse vide sur la droite. Je fais passer des nuages, des, des, colombes qui volent. OK. Un peu près juste la composition. Laissez-vous guider par l'instinct et utilisez la zone de confort. C'est-à-dire, moi, je fais toujours ça. Je démarre presque toujours dans une direction que je sais déjà faire, comme une image que j'ai déjà réalisée, plein de fois même. Dans la position de la tête, je sais déjà, j'ai déjà utilisé plusieurs fois sur d'autres illustrations. Et quand je descends, alors là, j'introduis des modifications sur les concepts que je connais déjà. Et c'est là que, je travaille, pas sur démarrer des zéros sur quelque chose que je n'ai jamais fait avant. C'est trop difficile. Ça, c'est voué à l'échec, à, la frustration. Euh, utilisez votre zone de confort pour euh, vous rassurer, pour démarrer tranquillement, pour vous mettre à l'aise. Comme je dis, ça va être un plaisir et pas en souffrance. Et à l'intérieur de la zone de confort, euh, euh pratiquer des, des, modifications, euh, bon, les mains, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours les mains, et là, je veux mettre la main en premier plan. Là, ok, le visage, je le fais comme je sais faire, et la main, je me lance. Vous ne pouvez pas vous lancer en même temps sur visage que j'ai jamais fait, la main, une position euh, impossible avec une perspective derrière que j'ai jamais souffert Non, une chose à la fois. Ça, c'est le premier conseil. Et vraiment, tranquille, si ça correspond pas à ce que vous avez dans la tête, parfois c'est mieux. Ça m'arrive souvent d'avoir une image je démarre à 20% de mon dessin, je voulais aller à droite et je décide que le corps penche à gauche. Du coup, toute la composition, je la réinvente là, sur place, et c'est pas ce que je voulais faire, c'est autre chose, mais c'est très beau quand même, c'est peut-être même mieux, parce que l'idée que j'avais en tête, c'est l'idée de quelqu'un d'autre, et alors là, le résultat, c'est les miens, et c'est un peu plus original. Donc, tranquille. Un autre problème, les proportions, l'anatomie l'anatomie, c'est un monstre. Ça fait peur à tout le monde. Ça fausse tout le monde. Et ce que j'ai vu par euh, des des des de, ces, de ces enquêtes que j'ai menées, c'est qu'en général, je crois, dans les écoles, on vous vend ces idées que si on ne connaît pas l'anatomie parfaitement, on n'est pas, on n'est pas prêt. On n'est pas les professionnels. Avant, il faut tout la savoir, il faut savoir la gérer, et après, on est professionnel. Et ça signifie qu'on n'est jamais prêt. <laughs> Ça signifie qu'on ne sera jamais un professionnel. Je ne me suis jamais posé ce genre de questions. Peut-être parce que j'ai eu la chance de ne pas faire d'école euh, de, BD ni d'art. Mais euh, ne rentre pas dans ces mécanismes. C'est encore de la frustration, c'est encore du jugement négatif. Ce n'est pas du tout euh, comme ça qu'il faut penser. Voilà, <laughs> si, on veut être prêt, si on attend de pouvoir faire des choses comme ça pour se sentir prêt, et professionnel, c'est mort, quoi. C'est combien d'années il faut étudier avant d'être prêt, c'est impossible. Il faut, il faut apprendre sur le terrain, il faut, il faut se lancer beaucoup avant. Donc, une solution peut être, selon moi, de remettre l'anatomie à sa place. C'est-à-dire, l'anatomie, ça ne peut pas être une base pour construire une image. L'anatomie, moi, je l'utilise comme après utile de vérification de l'image, comme euh, utile pour euh, rendre plus puissante mon image, mais pas pour, comme base de construction. Pensez avant, comme je vous ai dit, à la composition, et si vous pensez corps humain, pensez aux gestes. Ça, c'est important. Dans les gestes, il y a l'émotion, la communication, la psychologie du personnage, la communication, même si c'est une seule image. Dans les gestes, il y a le secret. L'anatomie, on peut l'utiliser après, une fois qu'on a tracé notre, notre geste, une fois qu'il est fixé et il y a toute la force qu'on voulait y mettre, mais c'est tout, il y a 40 vertèbres, on s'en fout, euh, les bras sont trop longs, le nez est travers, on s'en fout. Mais s'il y a la puissance qu'on cherchait, c'est bien, on l'a. Après, si on veut faire un truc plus précis, on peut le calquer euh, ou le, corriger à la gobe que vous voulez et essayer d'ajouter un peu d'anatomie pour les rendre plus agréables, plus, euh, euh, renaissance mentale, euh, plus ou moins réalistique. Là encore, le réalisme ou pas de la l'anatomie. Euh, c'est vous qui, choisissez. Ce n'est pas du tout une règle fixe qu'il faut être anatomiste, que ça doit être un réaliste, mais pas du tout. Il y a des les séries par exemple, qui ont cartonné les plus dans l'histoire, je, pense à Astérix, à Garfield, le chat, euh, aller chercher l'anatomie là-dedans. Oui, on parle d'humorisme, mais euh, on s'en fout. Il y a même des, grandes histoires euh, dramatiques comme Maus de Spiegelman. Et, c'est pas un exemple de dessin anatomique du tout, parce qu'il y a la puissance du, sujet et du message. Donc, les curseurs de l'anatomie, vous choisissez où le, mettre. et c'est seulement à vous de décider ça. Moi, je vous conseille de l'étudier un petit peu. Euh, c'est un bon bagage pour point professionnel, mais ne vous cassez pas la tête, ne vous faites pas limiter par ces idées reçues de euh, devenir des anatomistes à tout prix. Là, par exemple, bah, je vous montre quelques exemples. Ça, c'est des dessins des Glenn pour Tarzan. Là, c'est geste et pas du tout anatomie. L'anatomie euh, est venue derrière. La de sirène, c'est un personnage qui a touché des générations, et là, c'est dessin est super fort, c'est pur geste. Encore Tarzan, et là, c'est un dessin que j'adore, c'est plus récent, c'est pour réponse. Il y a toute une histoire dans ces images, et il y a très très peu d'anatomie. Tout est dans, la force du geste, de comment euh, elle, euh, réponse, c'est pousse contre, euh, avec amour contre sa marraine, qui en réalité est en train de la manipuler. Et regardez, le bras de la marraine, il n'a pas construit à l'intérieur de la. Il y a une manche et il n'a même pas construit le bras dedans. Quoi. Et probablement après, il allait vérifier euh, si c'était un peu trop long ou pas, mais il n'était pas intéressé par ça en ces moment. Et ça marche très très bien. Donc voilà, dernier problème, la perspective. C'est la même chose que pour l'anatomie. On croit, on nous vend cette idée que si on ne sait pas construire quelque chose comme ça, que je, vous montre, on n'est pas des pros, on n'est pas prêt pour euh, travailler. Et là encore, c'est absolument pas vrai. C'est exactement le même euh, principe. Euh, il faudrait mettre la perspective à sa place, c'est-à-dire comme outil de vérification et pas base de construction. Vous devez construire un décor, penser composition. Encore, c'est le secret des illustrateurs plus que des architectes. C'est-à-dire, euh, imaginez par masse, imaginez l'émotion que vous voulez dire communiquer à travers ces images une fois que vous avez jeté les masses et il y a dedans la, la, la, ces sensations que vous cherchez, seulement après, vous pouvez introduire la, perspective pour corriger. Et là aussi, sachez vous arrêter, parce que corriger trop parfois tout l'effet. Et ça doit jamais, le réalisme et la, correction ne doivent jamais tuer le message, l'émotion. Donc voilà, par exemple, là, c'est des décors des cendrillons, ils sont utilisés partout comme exemple de construction à travers la composition. Oui, il y a de la perspective, évidemment, mais la force de ces images, c'est sa incroyable composition. Là, c'est la même chose. La perspective est assez simple, mais la composition et choix des couleurs, c'est ce qu'ils font en tout. Là, il y a une composition perspective centrale, c'est une perspective très simple, mais ce qui marche encore, c'est c'est la, composition, ces portes et ces tapis euh, qui racontent toute l'histoire, euh, épris par les, plumes euh, rouges sur les côtés. Et ça, encore, je crois que c'est une étude pour Moulin. chercher la perspective là-dedans. <laughs> Il doit y avoir trois lignes de terre et 47 points de, de fuite. Il y a probablement 4000 erreurs si on va chercher techniquement comment ça construit cette image, mais l'artiste s'en foutait parce que l'image marche il y a toute la force qu'il voulait. En plus, il y a une triche qui est très utile, que moi j'utilise souvent et plein de gens utilisent dans le monde de l'animation pour faire les décors. C'est-à-dire qu'il a concentré la perspective dans la première partie. Donc, ces blocs en pierre qui sont imprimés par là sont effectivement corrects. Donc, on voit ça, ça nous tire dedans, ça nous rassure, ça nous dit, ouais, c'est bien construit. Et après, à partir de là, tout part un peu où il veut, c'est pure composition. Mais euh, ces petites parties des une perspective correcte est suffisante pour créer une image qui a, l'air d'être correcte à l'œil humain. Donc voilà, savoir où s'arrêter. Et la dernière chose très importante, je ne trouve pas mon style. J'ai lu ça plein de fois. Comment trouver son style Comment trouver son style euh, Moi, longtemps en Italie, oh, j'étais, euh, on me prenait comme référence de, l'artiste avec deux styles. C'est-à-dire, euh, j'ai inventé le style Babucci dans les années 2000, euh, premier 2000. Et ça a influencé plein des gens euh, à l'époque dans le milieu de la BD, euh, des, des, des scènes en Italie. Et donc on me demandait, mais comment t'as fait, comment t'as fait Là encore, idem. Je trouve que c'est pas un réel problème. Vous prenez pas la tête avec ça, vous laissez pas frustrer par des idées reçues. Les styles, c'est pas le but. Euh, jamais. Il faut toujours focaliser sur le message et pas sur la forme. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, euh, le style doit être utile à votre message et pas le cacher. Comme la perspective qu'on a si on travaille trop le style, les personnages deviennent tout biscornus, donc oui, ouais, c'est tout super original, elle a tous les travers, tous les longues, oui, mais si, si quand je le vois, je me perce au son de travers et j'empathise plus avec le personnage, ça sert à rien que ce qu'on veut, c'est que les, gens empathisent avec nos personnages. On veut passer un message à travers une émotion. donc, euh, ne laissez pas ces idées de style aller au-delà de, de l'important est le message que vous voulez passer. En plus, le style, est, ça se fait tout seul. Vraiment. C'est la somme de vos influences. Si vous avez l'impression de ne pas avoir un style assez original, donc de rassembler à plein d'autres, c'est parce que probablement, tout simplement, vous n'avez pas assez des, euh, des références. Probablement, vous aimez un ou deux auteurs qui se rassemblent et vous regardez toujours ces auteurs-là et vous les copiez. Et donc, vous vous rassemblez en pas l'imitation de ces auteurs comme plein d'autres. Et donc, vous vous dites, eh, mais qui je suis Mais c'est tout simple parce que vous en regardez que deux. Enlevez-le. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des moments de ma, des phases de ma carrière où j'ai carrément enlevé physiquement <laughs> de mon bureau les BD qui m'influençaient trop. Je les ai mis ailleurs dans un carton. Je fais une pause, je suis allé dans des librairies et mon conseil, allez fouiller dans ces rayons où vous ne rentrez jamais. Allez ouvrir ce bouquin qui vous repousse quand vous les regardez. C'est-à-dire euh, un style complètement différent que vous croyez qu'elle n'a rien à voir avec vous, que vous aime pas. Et bon, ouvrez ces œuvres-là et regardez dedans. Et parfois, dans quelque chose qui est vraiment attendu qui ne correspond pas du tout à notre goût, on trouve des perles, on trouve des, solutions graphiques. aussi. Ah mais les gars, je ne croyais pas que le mec là, ça était capable de me donner ses émotions avec un dessin qui ne ressemble pas du tout à ce que j'aime en général. Et quand on trouve quelque chose comme ça, on l'absorbe, on le regarde, on l'aime, donc on l'absorbe et il rentre automatiquement à faire partie de notre façon de dessiner, de communiquer, et donc il devient une partie de notre style. Il n'y a pas d'autre moyen de se faire un style, c'est d'avoir plein de références, c'est d'aimer plein d'artistes différents, d'être curieux, de regarder le plus de choses possibles avec un éventail vraiment ouvert des techniques et des styles différents. Multiplie tes influences, plus clair que ça, je viens de le dire. Et, euh, et le fait de copier, il y a plein qui me dit euh, qui qu'ils sont frustrés parce qu'ils copient, mais moi j'ai commencé en copiant, tout le monde commence en copiant. La créativité, il y a comme un flux qui passe d'un être humain à l'autre, c'est-à-dire on ne peut pas se mettre là et des zéros inventer quoi que ce soit. On doit recevoir des autres humains et transformer, digérer et passer à notre euh, tour à, aux autres. C'est comme euh, un, objet qu'on passe tous et à chaque fois qu'on le prend dans les mains, il se modifie. C'est un joli court-métrage d'animation. Il se modifie un peu parce que nous, on prend une partie, on ajoute une autre et après, on le passe aux autres. Donc, copier, il n'y a vraiment rien de mal et c'est la seule façon d'apprendre, selon moi, c'est des de, copier et copier de façon intelligente, c'est-à-dire copier les meilleurs donc, euh, copiez pas. Si vous aimez un artiste contemporain, peut-être copiez lui, allez essayer de comprendre qui lui a copié pour devenir ça et donc remonter la source le plus loin possible. Moi, j'ai découvert, par exemple, que plein d'illustrateurs japonais que j'aime s'inspiraient des tableaux européens du 18e, <laughs> donc euh, du 19e. Donc, en fait, euh, ce pas la peine d'aller voir l'illustration japonaise de 1998. tu vas au musée del Prado et il y a, y a, plein, euh, il y a des mêmes couleurs, les mêmes rouges sous les joues, euh, les mêmes lumières dans les cheveux, euh, tout vient de là et pour, ce, pour, plein d'artistes japonais. Donc, c'est juste un allant à la source que tu peux comprendre mieux et ne pas devenir la copie d'un mangaka, mais devenir vraiment quelqu'un quelqu'un d'original. Et en plus, comme je vous ai déjà dit, le style, ne s'arrête jamais parce que le plus on regarde, le plus ça évolue, ça évolue constamment. Ça, c'est la première version des Skydog que j'ai proposé en France. Maintenant, je comprends mieux pourquoi on me l'a refusé plein de fois. moi, j'avais été convaincu que c'était un euh, super franco-belge et par rapport à Mickey Mouse. Et quand je la regarde maintenant, je me dis, et ces éditeurs-là ont la patience de m'expliquer aussi pourquoi euh, ils ne pouvaient pas la, publier. moi, je ne comprenais pas. Je disais, ouais, je vois pas la différence. Et bon, maintenant, c'est ça Skydog ça évolue euh, énormément. Euh, avec euh, mes intérêts, avec mes références, depuis que j'ai fait la BD franco évidemment, je, je regarde plus ces façons de dessiner, donc je me laisse influencer plus par ça, parce que je l'aime, donc je l'intègre. J'ai regardé plus des mangas aussi, j'ai mis tout dedans. Et mon style continue à évoluer aujourd'hui. Très rapidement, je voulais vous faire des exemples de styles appliqués à des projets spécifiques. Par exemple, ce Skydoll, qui est un projet qui est réputé pour être euh, très original. Euh, le, le, projet est tout construit sur les contrastes. Pour moi, le mot contraste, c'est vraiment, euh, il faut me le mettre. C'est un jour, il faut enterrer ma carrière et mettre mon pierre tombale. Il faut écrire un contraste. C'est vraiment quelque chose que j'adore dans les œuvres des autres et que, et que je recherche tout le temps hum, les choses lisses, je, ne les supporte pas. J'aime les montagnes russes émotionnelles et c'est quelque chose que j'essaie de réécrire. Donc, ce Skydol est construit sur le contraste entre des sujets adultes et un style qui est vu comme euh, assez euh, jeunesse, un peu Disney. Attention parce que ça n'a pas été planifié. Si je l'avais planifié, probablement, je vais, aller beaucoup plus loin dans les thèmes adultes et plus loin dans les graphismes jeunesse jusqu'à créer une facture et faire quelque chose de de, pas, de pas bien. En fait, c'est venu spontanément, c'était ma façon de dessiner. Et les thèmes, c'était les thèmes que, dont je voulais parler. Donc, ça s'est fait vraiment tout seul. Euh, et on m'a même dit parfois, mais pourquoi tu vas pas plus loin avec la violence, le sexe et tout, blabla. Et moi, je dis, bah non, parce que pour moi, je ne veux pas parler de ça. Euh, pas que ça m'intéresse pas, mais dans ces sujets-là, euh, je veux dire autre chose. Et donc, euh, voilà, il est né tout seul comme ça, euh, comme je vous ai dit, l'ensemble de mes influences euh, arrivées à, l'année 2000 <clears throat> les personnages euh, contiennent une contradiction implicite. Je pourrais vous parler longuement de ça. C'est vraiment une technique de base qu'on utilise même à Hollywood pour construire des personnages attachants sur Netflix. Partout, les écrivains utilisent ça comme base de travail. Et c'est très, très utile pour vous aussi parce que si vous voulez devenir auteur et pas seulement illustrateur, c'est fondamental. Ça va créer des personnages qui ont une contradiction interne, c'est-à-dire euh, ils croient être quelqu'un, ils se présentent comme quelqu'un, mais en réalité, ils sont quelqu'un d'autre. On est un peu tous comme ça. On est exactement euh, tous comme ça. Les personnes euh, euh, lisses dehors et dedans sont très, très, très rares. S'ils existent, sont super ennuyants. Et donc, en général, on ne les fréquente même pas. Les personnes les plus attachantes sont celles qui ont ces vibrations constantes. Tu te dis quelque chose, mais tu comprends qu'ils n'y croient pas vraiment euh, ou qui se, qui, qui, qui, contredit, qui se contredit tout le temps. La contradiction, c'est quelque chose qui fait tilter les, les neurones humains et qui et crée l'intérêt. Noah est construite effectivement comme ça. Elle est un jeu de contraste entre son représenté un ange et son surjoué l'innocence et euh, on découvre fait qu'elle a un passé des prostitutions, euh, plein de choses comme ça. Elle se présente naïve et on voit de plus en plus dans l'histoire qu'elle est plein de secrets, plus que n'importe quel autre personnage de la salle elle les cache de plus en plus. Royer et Jaou sont le noir et les blancs. Ça se voit dans les premiers trois cases où il apparaît dans l'histoire. Il se contradit tout de suite. Et ces contradictions créent euh, la discussion et me permet, quand j'écrive, de faire avancer l'histoire à travers la discussion. Parce que s'ils étaient d'accord, ça terminerait tout de suite. C'est ennuyant à lire. Alors, deux personnages qui sont jamais d'accord, c'est tout de suite super intéressant à lire et à regarder même à la télé. Ludovic et Agape sont la même chose. Euh, le noir et les blancs. Et en cours de l'histoire, en plus, on a joué avec Barbara à inverser les rôles. Donc, la méchante devient, on découvre son côté gentil et la gentille, on découvre qu'elle est un garce. Et donc, ça, ça, ça c'est pour toi, ce C'est, euh, donc, tout est joué comme ça. C'est vraiment euh, le, le, le, petit plaisir dans ces projets. Et graphiquement, quand on te demande où prend les idées, une autre chose qui ressort dans les questionnaires, les idées, où les trouver, et idées sont toutes euh, autour de nous. Il suffit de les, chercher euh, là où parfois on ne va pas, comme je vous ai dit. Donc, par exemple, pour les vêtements, euh, avec Barbara, on voulait s'inspirer de la science-fiction, mais pas la science-fiction des Star Wars qui est un peu trop utilisée. On aimait une science-fiction plus ou, ironique, celle des années 60, par exemple, des Barbarella et tout ça. Et donc, je suis allé voir comment on s'habillait dans les années 60, etc. Je suis tombé sur des images comme celle-là, c'est des hôtesses de l'air. Là, il faut rien ajouter. était déjà un peu en science-fiction. On a ajouté une flingue et, c'est fait quoi. C'est déjà des costumes prêts pour démarrer en aventure euh, de science-fiction. On a même pris les couleurs que vous voyez et on les a pompées euh, clairement. Là, c'est encore euh, des, des, des, accessoires et des vêtements et même la composition, la pose de la modèle qui est Peggy Moffitt, c'est son modèle qui m'a inspiré beaucoup pour construire Skydon. Cette pose ironique et géométrique. Tout ça, je l'ai découvert en fouillant dans des livres, dans une librairie de Milan, donc une librairie qui a une grande section des modes, des photographies et, art. Et euh, si, vous allez chercher pour une BD dans les BD des autres, ça c'est très risqué. Euh, mon conseil, comme j'ai fait là, c'est d'aller chercher dans d'autres domaines. Donc l'art contemporain, la mode, les vidéos musicales, euh, la musique. Mais si on écouter de la musique, Björk m'a énormément inspiré encore aujourd'hui pour créer des images, pour avoir des visions de, qu'après je crée pour euh, Skydoll. Libre galerie musée, musique, cinéma, tout ça peut être, doit devenir partie de votre euh, nourriture euh, quotidienne. Et en petit parenthèse sur Witch, parce que je savais que ça intéresse, le style Witch, c'est quelque chose qui a fait un carton mondial, comment créer un style qui marche en 130 pays dans le monde. Je ne savais même pas qu'on avait autant de pays dans le monde. Peut-être qu'il y a 160, on est en 130. Et, euh, et alors, euh, ça s'est fait à moitié tout seul, vois, spontanément, et à moitié il y a du calcul, je vous montre comment. Fondamentalement, le style de Witch, euh, le style que j'ai utilisé pour euh, dessiner les Witch, est l'union de la petite sirène que j'ai adoré à l'époque, donc le travail de Glenn Keane, fondamentalement, Tank Girl, euh, c'est Jamie Hewlett euh, et, euh, et Martin s'appelle le scénariste, ont créé ces personnages dans les années 90 qui a été un vrai choc pour moi parce que le dessinateur, qui est le mec qui a créé les Goliaths, a un style de dessin super raffiné, il arrive à créer une beauté exceptionnelle, mais sur des sujets super trash. Donc, elle est vraiment, Tank Girl, elle est super méga méga trash. Parle un tout petit peu moins vite. On dit que tu parles vite. Ah <laughs> je vais super rapide, désolé. Hein. Eh ben, j'ai peur de vous ennuyer, en fait. ah si, vous, vous méditez, parce que comment je vois pas les gens. En masterclass live, tu vois les gens qui s'endorment. Alors tu te rends compte. Alors comme là, je ne vous vois pas, j'ai peur d'ennuyer. Alors j'ai ralenti un petit peu. Et euh, donc, donc, tant girl, je vous conseille d'aller la voir. C'est un film en préparation à Hollywood, le deuxième film de sur ces personnages avec la même actrice qui a fait Harley Quinn, euh, je ne me rappelle pas comment elle s'appelle. Après, il y a où aussi, j'avais adoré à l'époque les euh, le travail d'Adam Warren sur Gen 13, vous voyez, il mélangeait le manga avec les comics américains. C'était fondamentalement les années 90, donc c'était l'époque de l'hybridation, hein. c'était euh, l'époque où dans tous les pays, on commençait à regarder dans les autres pays et à mélanger. Il y avait une génération comme moi qui avait 25 ans et euh, euh, qui, aimait faire ça, qui commençait à faire des voyages. Moi, ça m'est arrivé de prendre un avion pour aller jusqu'à Paris, pour aller à Pyramide, euh, dans la librairie Junkudo. C'était la seule librairie exclusivement japonaise que je connaissais en Europe. Et du coup, j'allais exprès que pour aller toute la journée dans la librairie, sortir bouquin par bouquin des centaines, les garder dedans, ça m'intéressait pas, je les mettais là. Et parfois, j'ai trouvé mon petit tas des de bouquins à acheter tout en japonais, je comprenais rien, j'avais regardé les images. Et après, j'ai squatté chez des copains et après, j'ai rentré en Italie avec l'avion les jours suivants. C'était une époque où on faisait des choses comme ça et c'est là qu'on a créé ce style hybride qui a dégoûté plein des gens mais qui a devenu très célèbre à la fin des années 90. Donc oui, j'en ai de ça. Avec le même mécanisme, Et voilà, les années 90. Mon coiffeur est né en 1990, ça fait mal. <laughs> et il a raté ça. Et donc voilà, donc avant encore de créer les Witch, moi je faisais déjà des recherches pour mon compte, euh, ça c'est des dessins que j'avais trouvé. Je faisais Mickey Mouse à côté, Donald Duck, mais comme je vous ai dit, j'avais envie de créer quelque chose de personnel, du coup j'ai commencé à chercher des personnages un peu plus euh, humains, qui avaient un peu l'âge euh, d'être des, des, des, ados, etc., parce que je voulais parler de ça. Et quand on m'a demandé donc d'appliquer ça pour un public plus jeune et féminin, ça a nécessité une réflexion ultérieure parce que c'est très important de savoir aussi adapter son style à la cible. Donc, pour Skydoll, déjà, j'avais adapté beaucoup mon style de dessin au marché franco-belge, même si le premier où les avait l'air d'être un ovni quand même, mais je vous assure, je l'ai adapté un peu. Et pour faire les Witch, donc, je me suis euh, approché plus du manga. Ça a été mis de Barbara par de à introduire le manga dans son BD Disney pour la première fois, parce que vous savez que le manga marchait bien sur ses sur ces cibles. J'aime pas les mots cibles, mais c'est vrai que dans le manga, il y a plein de clés graphiques qui sont très très euh, puissantes. On peut parler en public euh, qui, qui est prétile. Donc voilà, Gun par exemple, est un manga qui est un peu entre le Japon et l'Europe, donc j'ai aimé beaucoup. Et j'ai pioché pas mal là-dedans, dans les expressions surtout et dans la, dans la composition de la page, bien sûr, par les scènes de violence où ils explosent les cerveaux euh, contre le mur. Les Sailor Moon, c'était euh, une période fantastique. Moi, j'ai vécu euh, la, période où elles ont explosé à la télévision. Et c'était un petit choc, ça aussi. C'était la première fois qu'on avait un groupe de super-héroïnes avec de l'ironie et des combats et des déguisements et des transformations. On était nus pendant des demi-seconde, on ah, avec la barbe. Et c'était agressif, c'était drôle. On voulait mettre euh, tout ça dedans. Et un autre élément, qui ça a été très, très fort dans les années 90, c'était les Spice Girls. C'était le premier projet encore musical avec un groupe des, des filles euh, qui, qui, qui avait été conçu comme un, comme un manga ou comme un BD, effectivement. Parce qu'à la base, euh, les Spice Girls ont été inventées sur papier. Après, ils ont fait des castings, ils ont donné les rôles aux cinq filles qui ont été choisies. Et ça, c'est ça que j'ai toujours aimé dans les Spice Girls, c'est ces création qu'il y a à la base. Aucune des cinq était musicienne, ni chanteuse, ni danseuse. Et euh, elles, voulaient euh, passer des castings euh, et elles ont juste porté un déguisement euh, qui, qui lui correspondait à leur psychologie de base. Ils ont interprété les Spice Girls pendant des années et ça été super beau de voir comment, comment ils ont créé justement cette empathie avec leur public, avec les gamines. Tout ça, ensemble, a créé euh, les Witch. Ça, c'était une première version presque définitive ou encore ils étaient un peu trop humoristiques, un peu trop euh, Disney, justement, selon moi. Après, on a poussé un peu plus loin la, la, la course, comme je vous disais avant euh, les courses du manga dans ces cas-là. Et on a où les définitives qui sont un peu plus sérieuses les sujets sont devenus un peu plus profonds aussi. Euh. Et voilà, et, surtout pour euh, arriver à une conclusion, les fils rouges à travers tous ces, formulaires que, que j'ai récoltés, c'est une énorme frustration, une énorme angoisse liée à tous ces sujets et à plein d'autres, en général liés à l'éventualité d'essayer, d'oser d'être artiste, d'oser de s'exprimer, d'oser défier les artistes du passé avec un crayon dans la main. Pour ça existe la zone de confort. Alors, je devrais vous dire ce que tout le monde vous dit, c'est-à-dire zone de confort dehors. La zone de confort fainéant, dégueulasse, dehors. être un artiste, il faut sortir de la zone de confort tout le temps, il faut tout le temps euh, manger. Et j'étais prêt à dire ça. Après, je réfléchi, je me suis dit, mais attends, moi, quand je travaille, je fais Est-ce que je sors de ma zone de confort tous les jours Je m'élève le matin, je dis, super, aujourd'hui, je vais me frustrer comme un con toute la journée faisant des choses que je ne sais pas faire. Bah ben non. Moi, je travaille presque tout le temps à l'intérieur de ma zone de confort. C'est pour ça que j'aime mon travail et que, que c'est ça me manque quand je le fais pas, que je prends du plaisir, que je vous dis à le faire, que j'arrive à communiquer euh, ces, façons que je m'amuse à travers euh, mes, mes, productions. Et les secrets, au fait, c'est que ma zone de confort, voilà ma zone de confort. Est-ce qu'elle est mignonne J'espère qu'elle sera à l'autre aussi. Les secrets est que ma zone de confort, elle est énorme. Je peux me permettre de travailler à l'intérieur de la zone de confort parce que sans même pas me rendre compte, je l'ai agrandi un peu tous les jours. Et comment je fais Exactement comme je vous ai dit au tout début, quand je vous ai dit d'accepter tous les défis, de vous inventer les défis, de vous inventer les délais, de lever la main le premier quand il faut faire quelque chose que vous ne savez pas faire. Moi, j'ai dirigé des acteurs euh, pour un court-métrage Disney en duplex des Milan à Londres au milieu de la nuit en anglais. <laughs> j'ai parlé trois Est-ce que tu veux diriger ce ça Bien sûr, c'est de persévérer, c'est de, ne pas abandonner. Surtout qu'en général, on marche un peu seul. On a un peu toute la société autour qui nous dit euh, qu'il faudrait que se on va y travail, que c'est un rêve d'enfant, qu'il ne euh, faut pas non plus rêver la folie. Moi, quand je disais que je voulais travailler dans le cinéma, on me disait, ouais, dans mon quartier, disait, ouais, bah, lui, va faire le cinéma. bah, oui. C'est-à-dire, c'est des êtres humains qui vont au cinéma, c'est pas des aliens. C'est faisable. Et euh, c'est faisable d'apprendre des langues euh, qu'on n'a jamais étudiées, euh, juste en fréquentant les gens qui habitent dans ces pays. Tout est faisable, prenez-le vraiment, super cool, et, et vous pouvez le faire franchement, si moi je suis arrivé, euh, je n'ai pas démarré, euh, je suis pas né dessinateur. C'est pas vrai qu'on est avec un talent incroyable pour le dessin. On est avec une attitude pour le dessin. On est avec il y a des enfants, je vois sous les miens, il n'y a ont besoin qu'on lui donne un ballon euh, euh, et qu'il court toute la journée comme des gros chiens. Il y a d'autres qui ont besoin de rester euh, chez soi, qui, qui la foule et qui ont besoin de, parfois des lumières des silences et de dessiner tranquillement pendant une heure, de mettre tout papier, de faire quelque chose de tranquille, de lire un bouquin. Et, et donc voilà, c'est vraiment une attitude. Si vous l'avez, c'est attitude, c'est déjà parti C'est en plus vous des bons communicateurs en public, encore mieux parce que vous pouvez mettre les deux choses ensemble et qui sait, devenir art directeur plutôt que euh, artiste, euh, ça aussi c'est notre voie. Moi j'ai essayé ça et j'ai renoncé par exemple, je suis un piètre art directeur parce que je ne suis pas dire aux gens que quand, c'est, quand la chose n'est pas bonne, tout j'ai dit oui c'est bien, je prenais et la nuit j'ai redessiné tout, <laughs> donc c'est pas possible. Et j'ai des copains qui ont, qui ont pas un talent incroyable et, euh, mais ils sont nés pour diriger les autres. Et du coup, après, ils font des carrières incroyables euh, partout dans le monde euh, des directeur. Et c'est fantastique. Il faut juste essayer. Conclusion le fil, les personnages dans tout ça. Et eh bon, les personnages, c'est le fil rouge de, de, tout ce que je vous ai raconté. Pour moi, l'intérêt de toute ma vie, toute ma carrière, les deux choses sont impossibles à dissocier c'est les personnages. Ça n'a pas été la BD ni l'animation, ça a été créer des personnages, raconter des histoires, m'exprimer à travers ces, autres ces, personnages que, j'aurais inventés. Un personnage, c'est un moyen d'expression vraiment super puissant. Je crois que je vous ai convaincu de ça, j'espère. Je pouvais vous en raconter. On pouvait parler de Shakespeare et de, Breaking Bad, euh, des, des, films Disney et compagnie. Euh, mais euh, si vous êtes là, c'est parce que vous avez été touché en quelque sorte par des personnages dans votre parcours, dans votre vie. Et donc, vous, vous avez la Vous m'accordez une heure de votre temps, c'est déjà beaucoup. Et un personnage, à la base, c'est quoi C'est la somme de nos influences, comme je vous ai dit jusqu'à là, de nos expériences, donc tout ce qu'on vit euh, peut rentrer dedans et enrichir nos personnages. De notre observation, c'est fondamental d'être des radars, des éponges, appelez comme vous voulez, euh, mais euh, de sortir de son nombril et de empathiser avec les mondes, avec la société, avec les autres êtres humains, et ce qui se passe autour de nous, avec euh, l'actualité, la, politique, pourquoi pas, mais ça, ça fait partie de, de, tout, quoi. La façon dont les êtres humains s'organisent et se gèrent les uns les autres. Si vous empathisez avec les êtres humains, il y a tout qui va ensemble et tout nourrit ce qu'on peut créer. Notre parcours, forcément, c'est euh, tout ce qu'on vit euh, devient du matériel précieux pour créer notre personnage. Et le noyau le plus important, la, poudre magique qui donne vie et qui crée l'empathie, c'est notre soi plus profond. Donc, comme je vous ai dit au tout début, prends un bout de votre âme, mais ça fait mal quand tu l'arraches et tu la montres, ça c'est honteux, c'est super difficile, mais c'est vraiment le secret pour faire quelque chose qui aille une quelque valeur. Euh, et, euh, et, ça marche. Ça marche toujours. Et après, là, ça repousse, comme je vous ai dit, arraché, ça repousse tout le temps. Et, et ça, ça peut juste nourrir votre création. Alors, pourquoi je vous ai raconté tout ça Parce que je suis plus que jamais convaincu que le monde a besoin d'artistes. On est un bataillon à vouloir l'être. C'est bien, il en faut vraiment beaucoup. ma pas artiste qui s'est la Oui, moi, euh, je suis pas comme vous, je suis artiste. Non, les artistes, c'est des gens qui empathisent, qui ouvrent leur cœur, qui, rentrent en contact avec les autres humains, qui donnent de soi, qui racontent aux autres humains, oui, la vie est dure, oui, on a des doutes. Tout le temps, on vieillit, on continue à avoir les mêmes doutes euh, et, et, qui partagent ça avec les autres. Et c'est important parce que se sent tellement tout le temps déconnecté euh, et, seul des autres, euh, déconnecté des autres êtres humains, que quand il y a quelqu'un qui traverse sa création, te montre que lui aussi, <laughs> il se sent comme toi. Donc déjà, ça vous est déjà arrivé de lire un livre et de vous dire, ah, putain, cet écrivain, je ne le connais pas, il n'est même pas de ma même nationalité, il a écrit ce livres pour moi. Et c'est incroyable ces moments d'empathie, c'est vraiment super important. On a besoin de plein d'artistes, donc je voudrais vous pousser à le devenir demain. Je veux 15 000 artistes qui inondent les lecteurs de leurs personnages et de leurs histoires. Oui, je voudrais encore plus. Je veux rire et pleurer euh, et voir vos messages. Vous envoyez des messages, moi, l'autre jour, j'ai relu euh, Lou de euh, Julian Nil qui est un copain, c'est vrai, Et chaque fois que je réponds Lou, parce qu'il y a ma fille qui le lit, du coup, la semaine, moi, je le réponds, je, je fouillette, je retombe dedans. Et chaque fois, je lui envoie un message et il dit, mais écoute, Julien, merci pour avoir écrit, euh, créé euh, ces séries parce que c'est une œuvre d'art, je l'estime, énorme pour ces séries, pour ces personnages, pour son créateur. Et chaque fois, je le remercie d'avoir donné autant de soi, toutes ces réflexions sur la vie, sur l'amour, sur la paternité, sur l'être euh, adolescent adolescent, sur grandir. Il met tout dedans à cœur ouvert. Et là, ça mérite vraiment de, de plein de lettres de remerciement. Et euh, je dois voir. Et je vous avais dit que je vous avais parlé d'un nouveau projet que j'ai, que j'ai développé ces dernières années. Est-ce que je peux le dire Est-ce qu'on arrive à l'avoir Je voudrais vous montrer quelque chose, mais c'est... On va essayer parce que je fais un bordel avec les PDF. C'est lui, tu crois ah ah, j'ai les. J'ai les. Ah voilà. Tatan, On l'a. Donc, après trois années de réflexion et de dur bureau, j'ai créé quelque chose qui s'appelle Character Art, créer la prochaine icône pop. Je l'ai un peu avancé dans les stories sur Instagram, je ne voulais pas faire tout le coup des surprises, etc j'ai euh, monté mes propres formations online. C'est quelque chose que je voulais faire depuis, comme je vous ai dit, quelques années parce que on m'a proposé d'enseigner dans des écoles DVD. J'ai toujours été mal à l'aise avec l'idée de parler à 20 élèves euh, en Espagne et négliger euh, les Italiens, les Français, les, Québécois, les, Belges, tous ceux qui, pourraient avoir besoin d'un coup de main, quoi, pas que je me répète genre moi, je dois épandre ma lumière dans le monde. Mais je voudrais aider <laughs> plus des gens que, que, que juste mes, mes concitoyens barcelonais. Et du coup, je pensais comment faire, comment faire. Et un copain m'a convaincu à monter ma autoproduction des cours online. C'était un travail monstrueux euh, et, à, on y est arrivé. Elle est là, elle est créée, elle est en ligne, elle est accessible. J'ai choisi ce format de la formation online pour différentes raisons. Une, c'est que j'avais, euh, dans, dans, des rencontres comme celui-là, c'est impossible de vous aider vraiment, de tout vous expliquer. Je vais vous donner vraiment un aperçu de mon parcours, de, mes, ce que j'ai retenu de mon parcours, de mes techniques actuelles, de comment vous pouvez les utiliser. Mais ça durerait euh, trop d'heures, euh, c'est impossible de tout déballer là en direct. Sur YouTube ou sur Instagram, on peut faire des pilules, mais j'ai regardé plein de ça parce que je me suis informé vraiment à fond, j'ai visionné plein d'autres formations, je me suis rendu compte que les, les pilules par-ci, par-là, oui, tu as l'impression d'avoir compris quand tu vois sur ton travail, tu ne sais pas comment l'appliquer, ça manque le parcours logique, euh, c'est personnel de l'artiste, mais comment je peux l'appliquer sur moi, ça n'aide pas. Et, euh, et, je voulais le faire bien. Parce que les choses mal faites, ça, ça marche jamais, c'est pas utile. Donc, euh, le but, c'était d'être utile. Et donc, voilà, pour ça que ça prend des années pour, créer. Pourquoi j'appelle ça caractère art En fait, c'est un cours sur la création des personnages à ample spectre. Moi, je sais bien que vous n'êtes pas là pour, parce que vous voulez faire la BD. Euh, vous, vous, voulez peut-être euh, faire de l'animation ou, de ou, juste euh, créer des images pour Instagram ou faire du jeu vidéo. Au fait, moi, ça a toujours été ça, ça a toujours été l'envie d'exprimer. j'ai déjà dit 40 fois, et pas forcément avec la BD, hein, avec n'importe quel média où je puisse inventer des personnages. Là, je me suis dit, le personnage, c'est vraiment la chose qui résume euh, mon parcours, ma carrière, mes expériences, et je peux parler comme ça, je peux aider des gens qui veulent travailler dans n'importe quel domaine de la création. Il y a toujours un personnage à créer. J'ai même aidé un copain qui, est programmateur. Il voulait euh, créer une image des, euh, professionnelle, et avec lui, on s'est mis là et j'ai pensé, euh, je lui ai dit, bah, pense si tu étais un personnage, si tu étais un personnage, comment, c'est le personnage? Et en fait, je lui ai créé une espèce d'avatar euh, qui après, euh, il voulait euh, utiliser ou pas. Je ne sais pas, mais c'était super drôle. En fait, ça peut s'appliquer à plein de choses. Et même pour l'écriture, si vous voulez juste écrire, pas forcément dessiner, en fait la vie prend mille directions. Et moi, je voulais diriger des films aux États-Unis. Hein. <laughs> et, je ne le fais pas, parce que je n'ai pas été capable. C'est que la vie m'a poussé dans plein d'autres directions. Au final, maintenant, je me rends compte que ça ne m'intéresse plus. Et donc, voilà, en tu sais créer des personnages, tu peux euh, être toujours prêt à, tous les, prendre n'importe quelle direction professionnelle. Pour qui elle est conclue Alors, c'est une, formation qui peut être euh, suivie un peu par tous les niveaux. Euh, moi, je me suis rendu compte que ma, mes skills, euh, mes capacités ont, eu la chance d'évoluer à travers un parcours un peu atypique. Donc, j'ai démarré dans, dans, un milieu euh, plus humoristique, donc avec une forme de communication, même anatomiquement et graphiquement plus simple. J'ai eu l'opportunité de m'exercer professionnellement sur ça. Et après, de m'approcher à l'animation, et après, de m'approcher au manga, et après, de m'approcher au marché franco-belge, et, et maintenant, de m'approcher aux galeries d'art, etc. Donc, au fait, en progression, euh, ça a été fluide, c'était à euh, peu près naturel. Et j'ai voulu, au fait, euh, compacter dans un veille technique d'apprentissage tout ça. Donc, euh, ça va pas vous prendre 25 ans, <laughs> ça, ça va être plus rapide. C'est mais euh, mais au fait de, tous ces, de ces, c'est j'ai voulu créer vraiment quelque chose qui qui, qui n'existe pas, trouver sur le commerce. Donc, une technique évolutive d'apprentissage euh, fluide et vous pouvez démarrer à n'importe quel niveau et arriver à avoir des résultats euh, vraiment euh, exceptionnels. Je peux le dire parce que j'ai déjà enseigné, par exemple, à l'Académie Disney et j'avais déjà testé certaines théories là-dedans il y a des longues années. Après, j'ai un peu repris sur des masterclass en, en live. J'ai retesté, retesté et le résultat est toujours très très bon. Euh, euh, un de mes ex-élèves a été nommé au prix Eisner. <laughs> Ben, c'est pas grâce à moi, mais, <laughs> mais, c'est vrai. Et, bon, ils travaillent tous, ils sont très très contents. Euh, aussi, les écoles d'art, l'école des BD, j'ai connu assez des gens qui travaillaient là-dedans pour savoir que je, je suis un peu critique. En fait, en général, je ne conseille pas forcément. Hein. Ce que c'est bien dans une école, c'est qu'on t'impose les délais. Quand je vous avais dit, au moins elle a été obligé de travailler. Quoi. Mais après, la technique, moi, je ne sais pas vraiment à fond. Tous ces gens que je rencontre en live euh, sortent des écoles de BD en général, ils sont autant perdus que quand ils sont rentrés au début. Quoi. Donc, euh, c'est, je crois qu'on néglige des, des passages fondamentaux que moi, à l'inverse, je veux vraiment vous mettre clair dans la tête. Comme par exemple démonter les craintes, les peurs, travailler beaucoup la motivation et enlever les blocages, euh, l'auto-jugement, etc. Et à travers un apprentissage vraiment évolutif. Ah, aussi pour qui est curieux, euh, franchement, je passe à travers, euh, pour vous faire des exemples, je passe à travers de, plein de mes personnages publiés. Donc, à travers les Witch, Skydoll, Echo et compagnie. J'ai des cryptes, Monster Allergy j'ai décrit la, création de tout ça pour vous donner des exemples pratiques. Et donc, je dévoile plein de coulisses. Donc, si vous êtes juste curieux euh, de connaître comment ces personnages euh, de votre enfance euh, ont été créés, les anecdotes, les secrets, les références, etc., j'ai tout mis dedans. Et tout ça a donné masse de travail. Moi, j'étais parti pour faire quelque chose qui devait être 3 heures, c'est à peu près 8 heures des vidéos. C'est 16 modules par sujet. Euh, chacun avec euh, des sous-modules. Chaque module, euh, c'est un chapitre. Et, et, la, et les sous-modules, c'est donc des vidéos. Et il y en a à peu près à 60 vidéos au total des entre 7 et 8 heures, je crois, de, cours. Et je passe de la théorie, parce que comme je vous ai déjà dit, pour moi, c'est important de savoir pourquoi on va faire ce travail, les potentiels de ce qu'on peut faire. C'est inutile de se lancer si on n'a pas la conscience de jusqu'à où on peut aller avec ce qu'on a dans la tête euh, et ce qu'on veut euh, raconter. Donc, il y a une belle partie des théories qui peuvent vous booster à mort et vous faire voir des horizons que vous n'aurez jamais cru euh, possible pour vous dans votre vie. Euh, votre vie. Oui, c'est possible. Je vais vous montrer comment on peut se mettre à côté de Shakespeare en compétition même, <laughs> avec lui, avec un peu des, un peu des folies. Mais fondamentalement, il était un être humain, hein, lui aussi, et il a inventé des personnages. Comment trouver les grands sujets Je n'ai parlé entre les lignes tout le long. Quand j'ai dit que c'est important de parler de soi, des, des, données de, son cœur, mais chacun de nous le fait d'une forme différente. Et, euh, et donc, euh, il faut trouver c'est quoi euh, son, son, fil rouge. Moi, j'ai trouvé le fil rouge à travers toute ma carrière. Je l'ai décrypté pour pouvoir vous le raconter à travers tous mes personnages. Parfois, c'est dur donc, c'est un peu comme faire de l'auto-analyse, mais c'est vraiment fondamental pour pouvoir raconter euh, l'être humain. Euh, il faut euh, connaître l'être humain, donc il faut commencer à se connaître. Donc, j'ai trouvé mon fil rouge, je vous l'explique, je vous le, à travers plein d'exemples et tout. Et je vous donne des exercices et même des jeux pour pouvoir trouver votre fil rouge, votre grand sujet personnel, unique, et sur lequel vous pouvez faire pivoter votre carrière comment trouver l'inspiration, euh, voilà, ça fait partie de ça. Après, il y a des parties très techniques, euh, donc euh, il y a des différentes façons de construire un personnage par rapport à la cible et au genre, genre littéraire. Je vous ai dit que par exemple pour les witches, je dois adapter un peu mon style, etc. Je vous ai donné un petit aperçu, le travail a été énorme. Pour Skydoll, ça a été pareil, je dois adapter. Chaque nouveau projet que j'ai changé, mon style est peu différent. Là, aujourd'hui, je retourne à travailler pour les publics pré 20 ans plus tard. Donc, j'ai dû réapprendre encore des choses. Et euh, donc, on parlera de, de, tout ça. Tout ça est super utile parce qu'encore maintenant, je reçois des projets par des collègues professionnels qui me disent « Ah, je voudrais présenter ça, euh, tu me jettes un qu'est-ce que tu en penses ?» Et je veux qu'il y a des erreurs de base sur la cible et les genres littéraires. Et donc, c'est un sujet vraiment important qui peut vous faire sauter mille erreurs que moi aussi j'ai fait et que je n'aimerais pas répéter et <laughs> franchement, si on m'avait dit ça quand j'étais plus jeune, ça m'aurait aidé énormément. Et après, les techniques secrètes des grands studios, mais à ma sauce, c'est-à-dire que oui, j'ai fréquenté les mondes de l'animation, j'ai fréquenté les mondes de Disney, j'ai euh, fréquenté les studios euh, parisiens, euh, j'ai fait des AV, des audiovisuels, j'ai travaillé euh, pour la télévision, j'ai enseigné techniques de dessin d'animation au sein Disney. Euh, j'ai, je me suis entretenu avec les réalisateurs de Roi Lion, et par exemple, et ma fille un peu plus, parce que je voyais Disney, je eh, j'ai connu les décorateurs, eh, j'ai dîné avec le réalisateur, euh, et tu sais que j'ai dîné avec Glenn euh, ah, je ne peux plus. C'est parce que j'ai posé plein de et c'est des choses que je peux vous raconter, c'est des techniques très très importantes. C'est des gens qui ont, qui ont changé l'histoire de la communication visuelle avec leur, leur, façon de communiquer euh, à travers euh, la petite sirène, euh, tout le monde de l'animation fait un pivot énorme. Quoi. Donc parler avec l'équipe, de poser des questions était quelque chose d'important que je peux mettre à votre disposition. Et après, on parlera évidemment des dessins, de la technique, des proportions, les mouvements, l'expression des, des, sentiments, l'anatomie. Je veux, j'ai trouvé, j'espère, une façon de vous enlever la peur de l'anatomie à toujours. Comme je vous ai dit, je veux vraiment débloquer toutes ces idées euh, reçues euh, sur, l'anatomie, la perspective, euh, etc. L'interaction entre plusieurs personnages, ça fait partie de mon quotidien. Le design, parce que j'ai travaillé justement pour l'animation, la, la différence d'éditeur, euh, j'ai appris un peu des choses par rapport à tout ça. La psychologie des formes géométriques, l'arbre de la couleur, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et je peux vous raconter comment euh, vous pouvez l'utiliser vous. Et tout ça, c'est toujours en fonction des de votre personnage, votre message le plus puissant possible. Et après, évidemment, j'ai travaillé euh, sur des personnages réalistes, sur la science-fiction, sur les fantasies. Donc, euh, je vais vous parler de comment créer des, des costumes, l'importance de, la coupe des cheveux. Euh, c'est jamais, jamais, jamais au hasard. Il y a une valeur psychologique à chaque coupe des ciseaux qu'on met à nos personnages, chaque façon qu'ils ont de s'habiller. Et enfin, comment créer un univers autour d'eux qui soit cohérent et qui soutient les personnages, qui l'accompagnent qui les rend encore plus puissants. On peut vraiment, euh, avec plein de ces, techniques et de ces trucs et des petits secrets, on peut prendre euh, un, ensemble simple euh, bonhomme et les rendre vraiment un, tank. Quelque chose de, très, très, très puissant. C'est quelque chose qui, qui m'amuse énormément. Vous voyez comme je m'excite quand j'en parle. Parce que c'est quelque chose qui, dans laquelle je crois vraiment et, que, qui m'excite les neurones. Et je voudrais vraiment partager ces, ces émotions, de, de créer euh, quelque chose de, fort avec toutes ces, ces, petites techniques, avec ces recettes que j'ai, que j'ai mis ensemble. Et je passerai à travers l'analyse des personnages que vous connaissez, euh, des personnages célèbres, euh, d'autres plus célèbres que les miens, très très célèbres même, et on va ensemble les décrypter pour, et je vais vous montrer pourquoi ces personnages, selon moi, sont si célèbres. Et à partir de là, vous pouvez, c'est un exercice que vous pouvez faire tout le temps, c'est-à-dire euh, analyser tout ce que vous aimez, tous les personnages que vous aimez, et comprendre pourquoi vous les aimez. Et donc, euh, avec votre technique, en analysant les personnages des autres, j'organise une super battle entre deux personnages vraiment très célèbres que vous avez sûrement aimés. Et je vous montrerai pourquoi il y a un des deux qui gagne. et, et, et, donc la technique selon laquelle on gagne sur l'autre. Il, y a toujours des motivations. Si un personnage explose et un autre s'arrête en cours de route. On parlait des styles. je, suis prêt à vous donner tous les conseils possibles. Je, le je fais, je enregistrer. Et surtout, je veux vous parler aussi de mindset, de résilience et de ce qui, est pour moi, une mission. C'est-à-dire, je vous l'ai déjà dit, le fait de partager, de créer un contact avec les êtres humains, et que ça peut être quelque chose de vraiment important. De ne pas sous-estimer euh, le pouvoir de la création, de ne pas sous-estimer ce que vous avez dedans, qui vous brûle dedans, qui vous tient là ce soir euh, euh à m'écouter. Et, euh, et, comment vous pouvez remonter euh, ces, ces, passages euh, des, où on est un peu découragé, euh, les rejet, comment gérer le rejet, le rendre quelque chose d'utile et pas le, le subir. Hein. C'est quelque chose que j'ai vécu mille et mille fois. Je vous l'ai dit, euh, a été refusé 30 fois avant d'être euh, euh, accepté et j'ai dû savoir gérer <laughs> beaucoup le rejet pour ouvrir ma carrière dans la BD franco-belge. Et il y a des bonus, il y a un groupe Facebook euh, exclusif où vous pouvez rentrer en contact entre vous. Donc, partagez euh, vos progressions, vos, vos, vos, créations. Il y a des liens qui s'est créés, des collaborations. C'est déjà actif parce qu'il y a déjà des centaines de, personnes qui sont en train de suivre ces cours et qui sont dans le groupe et qui il y a une super ambiance. Moi, j'y rentre de temps en temps, j'anime, je donne je regarde, je, je, je, je monte, je, j'upload une petite vidéo, euh, de temps en temps je passe dedans et je, suis là. Vous pouvez me poser quelques questions directement là-dedans, je fais mon mieux pour, pour répondre. Et, euh, je veux euh, arriver à monter des séances de correction vidéo que je posterai sur, sur le groupe Facebook. Euh, pour les membres donc de, du groupe. De temps en temps, euh, choisir random quelque chose qui, je pense, peut être utile à tout le monde et, faire une petite euh, correction gentille pour, pour que ça soit utile à tout le monde. Là voilà, il n'y a pas la boîte, c'est une simulation. Vous n'avez pas à recevoir une boîte. C'est pour qui ne connaît pas comment ça marche, c'est un site internet avec accès privé. Donc on fait une fois qu'ils vous euh, achetez la, le cours, euh, vous recevez l'accès, vous créez votre mot de passe et à partir de là, pour le reste de votre vie, vous avez accès aux vidéos. Ils ne sont pas téléchargeables. C'est plus pratique euh, techniquement qu'ils restent sur la plateforme, mais vous avez accès à vie avec votre mot de passe par téléphone, tablette, ordinateur. Et les vidéos, vous pouvez les ouvrir quand vous voulez. Donc, c'est à votre rythme. Les rythmes, c'est important qu'ils soient personnels parce que justement, ça dépend des niveaux et de, la passion du temps, euh, surtout du temps de chacun. Et donc, euh, vous prenez votre, votre temps, vous pouvez le faire, je vous ai dit, soit avec un iPad ou un téléphone, un peu n'importe où. Vous pouvez revenir en arrière euh, à l'infini. Moi, ce que je fais, parce que moi, parfois, je suis des cours online, moi aussi, je me le fais la première fois d'un coup, et après, je vais tout en arrière, je répète certains modules qui m'intéressaient plus, ou je crois avoir un doute, euh, où, je commence de zéro plus lentement. Euh, donc ça, une fois que vous êtes dedans, c'est à vous, à toujours. Et blablabla. Euh, ah oui, futur événement. On prévoit peut-être un jour de, de, faire des masterclass online. Donc, on va sûrement les annoncer sur le groupe Facebook et, faire des, des, des, tarifs spéciaux pour ceux qui sont déjà partis de notre grande famille de character art. On a mis un tarif qui est celle que vous voyez là. Normalement, c'est 348 euros. Et euh, on la propose euh, avec une euh, réduction parce que parce que voilà, parce que je veux vous donner, vous été super à rester là ce soir jusqu'à là. Après, on laissera online l'offre au prix plein. Donc ce soir, quand vous avez été vraiment super à vous boire tout ce que j'ai raconté, en on fait un prix euh, un peu plus amical et il y a sinon l'opportunité de pouvoir payer en quatre, euh, en quatre euh, parties. Alors pour ça, moi, il y a tout un team qui, gère ça, la, partie pardon, économique. C'est super sécurisé parce que, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est déjà existant depuis un mois et demi, un mois. Et ça marche, il n'y a aucun problème de paiement, carte bancaire et compagnie. Et tout est ultra sécurisé, dans autrement je l'aurais jamais fait. Donc j'ai une équipe des professionnels qui, qui travaillent sur ça. Et c'est pour ça aussi qu'il a pris du temps, <laughs> parce que j'ai voulu le faire euh, bien et, et sûr. Il y a un mail des contacts en cas des bugs, des problèmes quelconques. Euh, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Et, euh, et jusqu'à là, ça marche. Donc, c'est franchement, je sais pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'y crois vraiment énormément. C'est vraiment un parcours évolutif. J'y crois, j'ai déjà testé euh, mille fois ma façon d'enseigner et ça a marché. J'ai vraiment à, passer une certaine passion et, c'est et c'est ça qui m'intéresse. J'ai pris des gens qui jamais auraient cru euh, pouvoir vivre de ça et maintenant, c'est des professionnels euh, qui on les arrête plus. Euh, il y a qui sont passés dans la BD franco-belge, qui travaillent dans les jeux vidéo, euh, dans la BD partout. Et comme je vous ai dit, il y a un qui a été nommé un prix à Eisner parce qu'il fait des choses euh, fantastiques avec tout son cœur. Il y a qui gagnent des prix. Hein, c'est une grande satisfaction. Et après, ça peut être franchement utile aussi, pas seulement, je vous dit, dans la BD, mais même si vous voulez construire des personnages et les faire vivre dans PD online ou euh, sur Instagram ou où il soit, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à tout. Même des scénaristes ont fait fréquenté mes masterclass en live. Euh, il y avait un pourcentage 10% des scénaristes, mais ils étaient super intéressés, ils ont trouvé ça très, très euh, utile parce que, comme je vous ai dit, la partie de théorie pour moi est inséparable. je veux vraiment que vous puissiez voir votre potentiel des auteurs et pas seulement des dessinateurs ou illustrateurs parce que c'est euh, beaucoup plus, plus, intéressant, c'est beaucoup plus puissant de pouvoir créer vraiment un personnage qui est vraiment le nôtre et, euh, et passer notre message. Un peu pour le faire en co-équipe avec quelqu'un d'autre. Moi, j'adore euh, travailler en coéquipe. Mais, euh, mais à la base, j'essaie, depuis 2000, j'ai décidé que toujours j'aurais été auteur ou co-auteur d'aimer propre personnages. Et c'est quelque chose que tout le monde peut apprendre à faire. Moi, encore aujourd'hui, je prends des cours d'écriture pour m'améliorer. Et, et j'ai mis là-dedans euh, plein de techniques euh, pour la création euh, des des qui personnages été utilise à Hollywood, par exemple. J'ai fait un cours avec Robert McKee à Londres et, et, ça a été très, très utile. J'ai compris plein de choses que je vous remontre ici dedans. Et, après, à partir de là, il y a la partie technique, parce que la technique doit être notre utile, notre fusil pour euh, lancer euh, euh, notre, bombe. Et, après, à, travers toutes mes, créations, je vous montre comment j'ai appliqué tout ça de, de forme instinctive parfois ou plus raisonnée d'autres fois, mais il y a tout, tout dedans. Ça a été un super, super boulot. Et donc, euh, voilà, je fais, euh, <laughs> j'insiste pas plus que ça. Euh, mais je suis vraiment convaincu qu'elle va faire un bon produit, moi et mes coéquipiers. Et donc, si vous avez des questions, c'est le moment, avant que vous mourrez des nuits ou des femmes. Allez-y. Question-réponse. Alors, en attendant qu'il y ait des questions, j'ai Marie qui demande est-ce que c'est accessible aux personnes qui n'ont pas encore un très bon niveau de dessin oui, c'est est-ce que ça c'est accessible à qui n'a pas un très bon niveau de dessin Oui, parce que je l'ai dit avant, les très bons niveaux de dessin, il faut déjà euh, enlever ça. Euh, tu as un niveau, c'est le tien, tu un style déjà que c'est sûrement le tien. Et oui, tu peux sûrement euh, en démarrer. Ça démarre vraiment euh, des, des, des exercices qui sont à l'apparence simples, mais qui vont vite évoluer dans des choses plus complexes. Mais euh, je, je crois que tu peux, euh, tu peux y aller tranquille. Justement, ça sert à ça. Te fais évoluer euh, vite. Et si vous avez déjà un certain niveau de dessin, c'est encore mieux parce que euh, vous pouvez juste aller encore plus loin dans ce que vous, vous savez déjà faire. Il y a Chloé qui a rejoint la formation. Chloé, bravo Chloé, merci. <laughs> Bienvenue, on se voit dans le groupe. Question, question. Oui, alors, j'ai ma aussi. Est-ce que ça me permettrait de faire évoluer nos propres personnages également, où on part de zéro obligatoirement Non, non, euh, c'est des, les exercices, euh, non, pas, pas, à zéro. Moi, à l'inverse, je vous souhaite d'appliquer tout ça à des personnages que vous avez déjà. Et ça, c'est pourquoi pas. Vous pouvez démarrer à zéro, ça vous ouvrira, j'espère, les portes de la conscience sur euh, comment avoir de nouvelles idées. Mais si vous avez déjà des personnages à vous vous cherchez à aller plus loin, ça, ça s'applique aux personnages que vous avez déjà. Je le conseille euh, plein de fois pendant le cours. Voilà, comme ça, vous pouvez euh, tourner en arrière et faire et regarder dans votre personnage comment, si ça marche, tout faire des tests. Donc oui, euh, il y a, je crois que c'est celui de Sarugine qui dit qu'on peut intégrer la formation n'importe quand dans l'année. Oui, oui, oui, c'est, comme je vous ai dit, c'est, une fois que tu as l'accès au site internet, euh, la formation est là. Il y a toutes les vidéos euh, dans l'ordre, vous pouvez accéder quand vous voulez. Et vous ne pouvez pas attendre, moi je ne pas en live, j'ai tout préenregistré. Euh, ça permet justement la flexibilité totale, vous, on a coupé, en plus, du coup c'est bien, je ne me disperse pas là-dedans soir. et vous pouvez accéder quand vous voulez, où vous voulez. Euh, alors, j'ai quelqu'un qui me dit ce serait top qu'il un abonnement style Patreon. Donc t'expliques que c'est pas le même système, normalement. Oui, c'est pas, oui, Patreon, c'est, j'ai une page Patreon, mais c'est pas le même système. Et j'ai vu justement que sur Patreon, je peux pas du tout faire la même chose. Euh, c'est, c'est très très limitant Patreon. Patreon c'est justement l'autre l'autre côté, c'est-à-dire que Patreon on peut donner des pilules à droite à gauche, mais il n'y a pas un ensemble cohérent et donc ça se disperse. Donc euh, j'ai ma page Patreon, mais c'est pas du tout du tout, la, même chose. Il y a Sylvain qui nous demande est-ce que tu as déjà eu des périodes où ton style ne te plaisait plus comment tu as pu les remettre Oh, je fais une crise énorme et j'ai arrêté à travailler un an et je ne me voyais pas retourner travailler. C'était très, très, très, très dur. Et au fait, euh, ce que j'ai fait, j'ai proposé pendant un an des projets avec un, des styles complètement biscornus à des producteurs en plus qui m'ont regardé, genre, mais <laughs> nous on parce que vous voulez toi, et c'est qui, lui et, euh, et, moi j'ai dit, non, parce que vous voulez seulement, que je, vous voulez meilleur enfermé dans une cage. Bref, j'ai fait ma grosse euh, rébellion adolescentielle à 30 ans. Et à la fin, je suis euh, retourné en fait à l'acceptation de qui je suis et que mon style peut évoluer encore, mais fondamentalement, c'est moi, donc j'ai fait un travail de, sur moi, d'accepter mes influences qui sont très profondes, comme les vôtres, qui viennent beaucoup de, l'enfance et de l'adolescence. Et donc, euh, et que je peux construire sur ça, comme des bases très très fortes, comme vous pouvez faire vous, et, en acceptant euh, ma façon de dessiner comme quelque chose de positif, de quelque chose qui veut en partie des mois et construire sur ça. Pas la nier et pas chercher, euh, chercher sur quelque chose qui après j'arrive pas à suivre parce qu'à côté j'ai mon boulot d'auteur de BD. Mais ce que j'ai dit, c'est que j'essayerai d'animer des, des, collections. Euh, mais euh, au début, on va essayer de le faire un peu aléatoirement donc euh, pas ponctuel, euh, ponctuellement parce que vous êtes, sont déjà beaucoup, sont déjà beaucoup sous les groupes, ça serait impossible un par un. Mais on va, je vais essayer d'être euh, présent. Il y a Ben qui nous a rejoint, tu peux le féliciter. Salut Ben, bienvenue hein, dans les groupes, dans la famille. Il y a Alice qui fait un très beau message, est un peu long, mais je te l'ai mis ah oui. On va le voir plus tard. Le message d'Alice apparemment est très beau, on me le met d'à côté euh, pour plus tard parce que c'est un peu long. Merci. est-ce qu'on peut réussir dans les métiers de l'illustration sans avoir fait des études, par exemple école d'art ou autre Bah oui, euh, moi je connais plein des, et auteurs de BD, euh, cinéastes même, qui ont pas fait les écoles exprès. le scénariste avec lequel je travaille maintenant, il a fait des études de chimie, il est chimiste. Et là, et maintenant, il est scénariste des BD. Et dans l'illustration, c'est pareil. fait euh, d'un côté, on peut apprendre tout ce qui. est... moi, j'ai pas fait d'école hein, d'illustration ni dit. Je fais un lycée artistique. Mais euh, ça n'a rien à voir avec euh, ce que j'ai fait aujourd'hui. Pas d'école de BD, pas d'école d'animation. j'ai tout appris tout seul. C'est un grand passion. C'est ça qui va te bouger. Comme je vous disais, créer les situations pour se mettre en discussion, les délais, les petits boulots. C'est ça qui, crée ton professionnalisme, pas forcément une école. Il y a Gérard aussi qui a intégré euh, le cours. Merci. Je suis très contente euh, de, te rejoindre. Oui, super, bien. Il y a Aurélie qui a hâte de commencer la formation. Donc, tu peux féliciter. Aurélie, Aurélie. merci. Tu peux commencer ce soir, je <laughs> crois. Alors, est-ce qu'il. Alors, ça défile un peu vite là. Alors, est-ce qu'il t'arrive de vouloir complètement abandonner le dessin C'est Ziggyou. Je te demande si tu as déjà voulu abandonner. Est-ce que j'ai jamais voulu complètement abandonner le dessin Oui, et c'est pour ça que je peux en parler euh, quand je vous dis que c'est euh, les frustrations et tous ces obstacles qui font qu'on a tendance à vouloir abandonner parce que ça paraît trop dur et impossible. Oui, j'ai eu plein de fois, plein, plein, plein, plein de fois. Mais je suis arrivé à le surmonter chaque fois parce que, comme je vous ai dit, à la fin, il a regardant très au profond dans moi, j'ai trouvé aucune alternative une alternative valable dans la vie de faire autre chose que m'exprimer avec ça. Et donc, euh, j'ai dû insister. Et euh, comme je vous raconte aussi dans les cours, il y a, hum, y a des façons de surmonter le rejet, de, de, de, de, se prendre force, de, se coucher euh, satisfait. Il y a plein de, des choses, des, des petits trucs pour se motiver dans les moments un peu flop. Euh, j'ai Daphné qui me demande si, tu as réussi à vivre euh, dès tes premières BD en fait, de ton travail. Oui, j'ai eu la chance d'avoir commencé à travailler à 18 ans et donc j'avais pas besoin de grand euh, parce que j'ai vivé à, une Piole avec un copain. donc, et ça a été d'ailleurs une de mes techniques pour, de, pour démarrer forte ma carrière. J'avais un bouger pour ma chambre et, et j'ai choisi une plus chère parce que je me suis dit comme ça je suis obligé de travailler plus. C'est le premier défi que j'ai pris dans ma carrière, c'était en chambre, il y 40 50% plus cher de ce que je pouvais payer. Et du coup, j'étais obligé de travailler comme un fou et apprendre. C'est vraiment. Et en plus, il y a le côté, il y a les côtés, moi j'ai vu aussi pour ça, il y a les côtés jeu d'hasard, c'est-à-dire le côté loterie. Oui, déjà, tu peux faire une base pour, vivre. C'était un bon illustrateur. En plus, c'était auteur. Tu as beaucoup plus